Yo les gars Ça dit quoi le chat Est-ce que vous allez bien Yo tous ceux qui sont dans le rediff vous êtes les boss, merci d'être là les frérots, à chaque fois je le dis, chaque rediff de live je le dis, mais ceux qui regardent les rediffs, vous êtes des cracks, merci les gars, ça fait plaisir Aïe aïe aïe aïe, aïe. on attend que tout le monde arrive Les amis, aujourd'hui on va encore jouer à Clash Royale j'ai envie de vous dire, <laughs> j'ai envie de vous dire, je suis accro, j'ai envie de devenir un joueur pro. Mon objectif maintenant est de devenir joueur pro Clash Royale. Est-ce qu'on va y arriver Je ne sais pas, mais j'y crois, <laughs> j'y crois dur comme faire. Yo le chat Wesh le chat Ça dit quoi les gars Yo BG bien ou quoi Bah ça va toujours et vous Les gars, de toute façon c'est très simple. Si je ne vais pas bien, je ne live pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En fait, en fait, non, je dirais même mieux. Dès que je suis en live, je vais bien. Ah oui, ah oui frérot, eh oui frérot, je lance un live, ça va mieux, tout de suite, tout de suite. Yo les gars, yo le joueur pro, merci, merci, euh, je suis déjà joueur pro pour vous. Fulbert, merci pour, ton sub. Mettre en réel Insta les trois danses non diffusées en prime <laughs> dance. Sont-ils des projets abandonnés Euh, un peu. Un peu un peu, je dois, je dois dire la vérité un peu, un peu. Si je dois dire la vérité, les amis, et les gars, est-ce que vous voulez que je vous dise Est-ce que vous voulez que je vous dise tous les trucs que j'ai commencé, mais que je n'ai pas fini et que je ne terminerai pas Il y en a pas mal, hein. il y en a pas mal. Premier truc, euh, le gage de la danse, la polka je le ferai jamais. <laughs> je me suis démotivé, j'ai trop la flemme. Je suis désolé, j'ai trop la flemme. En fait, normalement, tu vois, les gages, même si c'est relou... Ouais, non, c'est relou, en vrai, les gages. Ouais, j'avoue, en vrai, c'est un gage et je le fais pas. J'avoue, je suis une merde. J'avoue, c'est un gage et je le fais pas. J'avoue, je suis une merde, c'est pas bien. Mais euh, c'est un projet abandonné parce que de toute façon, maintenant, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. La vidéo est sortie il y a 3 mois, frérot. Ça fait trop longtemps. Ensuite, euh, faire la valse. Sur mon Instagram, c'est un projet abandonné. <laughs> on le fera pas non plus. En fait, j'ai eu euh, une... En fait, non, j'ai pas eu une surdose de danse. J'allais dire, j'ai eu une surdose de danse. Mais en fait, non, parce que je kiffe la danse. J'ai envie d'en refaire, limite. Mais, mais voilà, c'est des projets abandonnés. Euh, l'aventure Minecraft avec Inox. Projet abandonné. L'aventure Minecraft, moi, mon aventure Minecraft en solo, en hardcore. Abandonné. Euh, l'aventure euh, Pokémon euh, Arce, Pokémon Arceus, Arceus, Arceus, Arceus, <laughs> abandonné, abandonné. J'ai fait qu'un épisode, mais je continuerai pas en live. Il y a pas mal de trucs, Il hein. y a pas mal de trucs. Il risque quoi en fait la cabane, dans les... la cabane dans les arbres La cabane dans la forêt Abandonnée. La cabane dans la forêt les gars. <laughs> non Quoi Quoi <laughs> Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gars, c'était une blague. La cabane dans les arbres, je la ferai, je la ferai. C'était une blague. C'était une blague, j'attendais vos réactions. Mytho. <laughs> non, c'est une blague. Ça, par contre, c'est pas un projet abandonné. La cabane à forêt, on va le faire, bordel de merde. Non, mais les gars, je vous jure que ça fait deux ans que j'en parle <laughs> et je la ferai. Mais euh, je la ferai. Euh, Pokémon Diamant, est-ce que je finirai en vrai Je pense que je finirai quand même. Oh, putain. Je sais pas. En fait, maintenant, j'ai la flemme de jouer à Pokémon Diamant. En fait, là, en ce moment, il y a qu'un jeu que je joue, c'est Clash Royale. Hein. En vrai de vrai. Hein. En ce moment, juste, je me la bute à Clash Royale. Hein. Et de temps en temps, je fais un petit live sur un autre jeu qui a rien à voir, tu vois, mais... Pokémon Arc abandonné. <laughs> Pokémon Arc abandonné. Pokémon Diamant, j'aimerais bien finir parce que sachant qu'on est bientôt à la fin, ça serait compte pas terminé. Mais euh, ouais, il y a pas mal. En vrai, j'ai abandonné. Euh, <laughs> Elsa est-elle abandonnée Non, vous êtes horrible, les gars. Oh, vous êtes horrible. J'abandonne pas tout dans ma vie non plus. Oh, oh, oh, oh. oh. Itjai, merci pour tes 1$, 1,50$. <laughs> Merci, mon ref. Merci, Clément, pour tes 5 euros. Skylanders, merci pour tes 2€ Teaser Snooze, merci pour tes 5 euros. Mais ouais, en vrai, il y a pas mal le truc que j'abandonne, mais en fait parce que je me lance dans trop de séries et tout. En fait, le problème, c'est qu'en live, je lance des aventures en mode « Ouais les gars, on va faire euh, Pokémon Diamant ». Sauf que je live 3 euh, heures, euh, quand je live, je live 3 heures, je live aller 3 fois par semaine, donc 9 heures dans la semaine, sachant que j'ai pas envie de faire que du Pokémon, euh, je fais 3 heures de live Pokémon par semaine, ça fait que l'aventure ça dure 5 semaines, et au bout de 5 semaines, j'ai plus envie de jouer à Pokémon, et du coup ça tombe à l'eau. En fait, c'est ça le problème, c'est que je me lance dans des aventures, en fait, il faudrait que quand je me lance dans une aventure, je sèche le jeu, genre pendant 2 jours, je suis tout le temps en live, je joue qu'à ça, mais mais, euh, mais ouais, c'est un peu relou. Donc euh, ouais, en vrai, euh, en vrai, j'arrête pas de me... En fait, je me rends compte avec le temps que les let's play, c'est moins mon truc. Parce que en fait, je kiffe, hein, je kiffe faire des let's play, mais le problème des let's play, c'est que ça prend trop de temps, et du coup, c'est un peu galère. Genre un truc en 3-4 épisodes c'est cool, un truc en 10 épisodes c'est un peu plus galère. Teaser Snooze, merci pour tes 2 euros. Michou, ça te dit, je viens à Webedia Euh, bah pourquoi frérot Je te connais même pas, Teaser Snooze. Je te kiffe, hein, mais euh, je sais pas, frère, c'est fait ta vie. Coco Beans, merci pour tes 5 euros pour te payer une fleur que tu vas vraiment offrir. Let's go Merci, Coco Beans. Grâce à toi, j'ai économisé mes... J'ai économisé des sous pour la Saint-Valentin. Florent Morel, merci pour tes 10 euros, merci beaucoup. Bon, les frérots, euh, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour jouer à Clash Royale. On a un méga pack opening, sa mère à faire je vous préviens, on a un giga, giga, giga pack opening. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Ah, vous n'êtes pas prêts. Ah, les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir, hein. on a des coffres à ouvrir. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Alors, attendez, si je fais ça. Let's go, ça fonctionne Ça fonctionne Est-ce que vous entendez le son du jeu Parce que moi, je l'entends pas. Vous entendez pas Non, je pense que vous entendez pas. Mais moi, je l'entends pas non plus. Attendez, pourtant, il y a le son. Je débranche, je rebranche. Attendez, attendez, attendez. Normalement, vous allez revoir. Tac. Let's go Là, vous entendez, là Là, vous entendez le son, on est d'accord le chat, vous entendez le son Eh, on a un méga pack opening à faire Tissuard, merci pour tes 5 euros Merci le Geeker Gaming pour tes 2 euros Elsa est enceinte. Eh, mais vous rendez fou avec cette, euh, cette rumeur. Eh, mais vous savez que je suis allé dans la famille d'Elsa il y a pas longtemps. Et carrément, euh, carrément dans sa famille, euh, tu sais, ils étaient en mode euh, Elsa est enceinte et tout, machin. <laughs> Genre, la rumeur, elle est, allée trop loin, tu vois. Caméléon, merci pour tes 10 euros. Merci, mon ref. Oui, vous entendez le son. Let's go Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour un méga giga pack opening J'espère que vous êtes prêts On a des coffres à faire péter Déjà on a un coffre en or dans 3 minutes Ça c'est beau On a coffre géant, coffre magique Coffre joker royal Je crois que dans ce coffre On a un champion garanti et ça c'est beau euh, Et surtout les gars On a énormément de coffres comme ça à ouvrir Parce que je suis au palier 19 je suis au palier 19 et tous ces coffres-là, je les ai pas ouverts depuis... J'ai ouvert que le premier en fait. J'ai ouvert que le premier, après je me suis dit, ah mais je vais les garder pour les ouvrir en live. Donc il y en a énormément à récupérer les frérots. Euh... Garde clan, j'ai déjà fait. Eh mais j'avais pas un coffre de garde de clan récupéré Eh les gars, je crois que mon coffre de garde de clan, il a disparu. Le chat, Est-ce que le chat, est-ce que notre coffre de guerre de clan, il peut disparaître Parce que je crois que la guerre de clan, euh, l'autre guerre de clan qu'on avait fait avant, j'avais gardé mon coffre. Et sauf que quand on on en a lancé une nouvelle, bah je l'ai perdu. Oui. Si tu skips, c'est possible. Si tu l'ouvres pas, il disparaît. J'ai trop le seum. J'ai perdu mon coffre de guerre de clan. Oh, vas-y, je suis dégoûté, frère. Frère, je suis dégoûté. Ok, ok. Et au fait, au fait les gars, pour donner un petit peu des nouvelles, euh, vous rappelez, la dernière fois on a fait un pack opening, on avait dit ouais, euh, on va pas prendre de reine parce que normalement, il y a un livre ultime qui sera dans le pass de combat palier 5. Palier 5, passe de combat, livre ultime. Ah donc, euh, on va pas ouvrir le coffre Joker tout de suite. D'abord, on va mettre la reine au niveau... Bah, d'abord, bah, d'abord euh, on va mettre le livre ultime sur la reine. Histoire que je peux plus avoir de reine et comme ça on ouvrira le coffre Joker et là j'espère on aura un petit euh, un petit roi squelette un petit truc comme ça allez c'est parti les gars pack opening ces coffres là c'est très dur d'avoir une légendaire mais on sait jamais on va essayer et, voilà. Hein. Merci Lucas pour tes 5 euros. Merci Gaëtan, Cosiu et Andy. Merci les gars pour tous vos dons. Alors j'ai eu raison pour le livre pour Tarine Max, t'as eu raison. Le chat, vous aviez eu raison, j'ai bien fait de vous écouter. Le titre, c'est réel. Les gars, je veux devenir joueur pro. En fait, moi, les gars, j'ai un objectif. Et je vous dis, j'ai un objectif sur Clash. En vrai, je veux pas devenir joueur pro Clash Royale. J'aimerais bien. En vrai, j'aimerais trop. Hein. J'aimerais trop. Ce serait incroyable. En fait, j'ai un objectif, le chat. Regardez mon nombre de trophées. Je suis à 5900 trophées. Et regardez si je fais classement joueur local, donc dans les 1000 meilleurs de France. Le millième joueur en France, il a 6400 trophées. Je suis à 400 frères. Je suis à 430 trophées de lui. Il me manque 430 trophées pour être dans les 1000 meilleurs joueurs de France. Est-ce que tu te rends compte Non, pas, les 1000 meilleurs euh, clans de France. Pour être dans les 1000 meilleurs joueurs de France. Je suis toujours dans les clans. Euh, mec, j'aimerais trop. Bref, vous avez capté. Bref, j'aimerais trop être dans les 1000 meilleurs joueurs de France. Euh, est-ce qu'on va y arriver Je ne sais pas. Mais, mais voilà c'est le début de la saison là. Oui, je sais, là c'est le début de la saison, mais c'est le début de la saison pour moi aussi les gars. C'est le début de la saison pour euh, ceux qui sont à 6400, mais c'est aussi le début de la saison pour moi qui suis à 6000. Parce que moi la dernière saison, bon, c'est pas un truc de fou, j'étais à 6300. Attends, je vais regarder. Je vais juste regarder. Lui par exemple, il était à combien la base Ah ouais, il était à 7000. Alors que moi j'étais à 6300. Ok, ouais, il y a une petite marche quand même. Ouais, c'est un peu dur. Hein. Ça va être dur, ça va être dur. Mais on sait jamais. Alicia, merci pour tes 2 euros. Merci beaucoup. Euh, et eh ben les gars, c'est parti. Pack opening, on commence avec du petit coffre en or. Allez, ça fait plaisir. On a une petite épique. Pas de légendaire pour l'instant, c'est normal, c'est un coffre en or. Coffre géant, on sait jamais, on peut avoir des surprises. Il me faut de l'or, il me faut beaucoup d'or aussi. Ça, ça ferait plaisir. Oh là là, 295 Joker commune. Mais hey, Joker commune, les gars, j'en ai plein mais je sais pas quoi en faire. Parce que hum, mes communes, euh, je, joue pas trop de communes, donc je sais pas quelle commune améliorer. du coup, j'ai plein de jokers pour rien. Un chasseur. Oh, attendez, j'ai eu toutes les communes. Une épique. Si on a toutes les rares, les gars. Allez, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Oh, fait chier. Bon, 21 méga garouilles, je suis très content. Méga garouilles, je la joue souvent. Donc ça fait plaisir. Mais, euh... Ah, merde. Ok, 54 extracteurs, pourquoi pas, je prends. Je prends, je prends. Pas de légendaire. Allez, coffre magique. Là, on peut avoir un légendaire, On peut avoir une petite légendaire qui régale. Allez, c'est parti. 6 gobelins. Ok, ça commence... T'es moi, je suis dans la même pose que le gobelin. <laughs> je suis dans la même pose que le gobelin, les gars. Mais je suis en fait, je suis un gobelin. Je crois que je suis un gobelin, les gars. mal j'ai les mêmes oreilles décollées que lui. Je suis son frère jumeau, frère Je suis son frère jumeau, gros Je suis le frère jumeau du gobelin Le prochain, il va être comme ça, les gars. Le prochain, il va être comme ça. Ah merde Encore des gobelins Mais attends, mais je suis hanté par les gobelins Eh, il est... Attends, je rêve où le gobelin, il est comme ça et euh, souvent dans mes photos, j'aime bien faire ça moi. Et là, le gobelin, il est comme ça avec ses dagues. Mais je crois que je suis un gobelin. Les gars, je crois que je suis un gobelin. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un champion dans un coffre magique Le chat, on peut avoir un champion dans un coffre magique Mich gobelin <laughs> Coïncidence, je ne pense pas. Je suis un gobelin, les gars. Je suis un gobelin. Je viens manger vos pièces d'or. Géraldine, merci pour ton sub. Merci beaucoup. Oui, on peut Non. Oui, non. Bah, les gars, faut vous décider, hein. Il y a 50% de oui, 50% de non. Oui, mais c'est très rare. Ah, ok. Oui, dans tout je peux avoir un champion dans un coffre en or. Mec, si j'ai un champion dans un coffre en or, je suis l'homme le plus chanceux de France. Euh, ok. Fripon, allez, il faut toutes les communes, s'il te plaît, frérot. Déjà, là, on peut plus avoir de champion, mais on peut avoir une légendaire. On a toutes les communes, mon pote. Ça commence bien. De la gargouille, j'aime bien. Euh, allez, on continue. Toutes les rares. Oh, fait chier, on n'a pas toutes les épiques. Putain, on n'a même pas de légendaire. Je veux des champions, on n'a même pas de légendaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un champion Du sort de rage, putain, c'est vraiment le seul truc que je voulais pas, quoi. Ok, le coffre Joker, on le garde. Allez, là, on ouvre les coffres, euh, les coffres à objectifs. Allez, mon pote, régale-moi, s'il te plaît, frérot. J'en ai 18 à ouvrir comme toi. S'il te plaît. Ok, ça commence pas très bien. On a une petite épique quand même. On a quand même une petite épique, c'est pas mal. Hop là, euh, du Joker euh, rare. Allez, mon pote. Ok, c'est foutu. C'est foutu pour ce coffre, on n'a pas d'épique. Allez, on continue, les gars. Hop, dit Joker. Allez, frérot. Régale-moi. Oh. Ouais, mais non, parce que il faut avoir une épique. Bah ouais. Là, j'ai les pics, là, j'ai les rares, et du coup, il n'y a plus de place pour la légendaire. Fait chier, quoi, en plus de la 3 bombes Le livre ultime Le livre ultime, les amis Le livre ultime, let's go et du coup, le livre ultime, qu'est-ce qu'on va en faire On va l'utiliser tout de suite, mon frérot. On va l'utiliser tout de suite sur la Reine des Archers. Et bam Et bam Reine des Archers, je vais prendre la passer au niveau 14 Mec, je veux avoir la Reine niveau max, frère. C'est magnifique. Un million d'or Non, attends. Ah non, c'est 100 000. Ah oui, c'est comme tous les autres. Je croyais que c'est un million, frère. J'avais l'impression qu'il avait trop de zéro. Euh... Ok. Les gars, 100 000 or, on améliore la règle. Je suis trop content Ok. Allez, toi, régale-moi mon pote. Putain, c'est mort, frère. On a des épiques, c'est Par contre, on a des bonnes cartes. Hein. On a tornade, machine volante, c'est cool. Allez, hop, du joker commune. Oh, on a toutes les rares, là. On a toutes les communes On n'avait pas eu toutes les rares Oh non Oh non Oh non, frère Oh non, je suis dégoûté Merci Stein pour tes 5 dollars canadiens. Merci Bassirou pour tes 2 euros. Journée de merde, mais ça, quel plaisir de te voir. C'est pour ça que je suis là. Oh, je suis dégoûté. Attends, mais j'ai la même poste que le Coblin géant quand je tryhard, les gars, quand je tryhard sur un jeu, je suis comme ça. Quand je tryhard, je suis comme ça. Vous avez jamais remarqué Quand je joue à Clash Royale en plein combat et que je tryhard, je suis comme ça. J'ai la même pose que lui, mais frère, c'est... Je pense vraiment que je suis un gobelin. Euh... Ok. Putain. Ok, bon. Merci pour les rares. Oh, petite clé de coffre. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Allez, s'il te plaît, hein. là. Une légendaire, frère. Je te demande rien. Ok, gang de gobelins. On a toutes les communes, mais c'est mort. Bah ouais, du coup, on a une épique. Après, on a beaucoup de chance, parce qu'en vrai, on n'est pas... Euh, on n'a pas 100% de chance d'avoir une épique, on en a souvent. Allez, toutes les communes. Putain. Mais bon, j'ai toujours la même chose. je toujours sort de foudre, golem d'élixir. Toujours la même chose, frère. T'es prêt ou pas Sort de foudre. Ah non. Ok, machine volante, pourquoi pas. Par contre, j'ai... Oh Wesh, il est trop stylé, il est trop stylé le skin. Oh, il est trop d'art. Je vais le mettre direct, frère. Et en vrai, je commence à avoir pas mal de skins de, tour, là, je me rends pas compte. Oh, lui, je le mets direct, il est trop d'art. Euh, allez, on continue, mon pote. Allez, s'il te plaît. Oh là là là là, même pas des pics, même pas des pics. 10 000 or, ça, ça régale. 10 jokers rares, ça, c'est très cool. Allez Putain, mais c'est pas vrai Cache Goblin, mais j'ai que des gobelins J'ai que des gobelins Mais j'ai que des gobelins, frère Téma on dirait moi encore Il a un mono sourcil Vous voyez ce que j'ai là au bas J'ai le même sourcil que lui Je suis un gobelin. Je vous jure, je pense que je suis un gobelin. J'ai le même sourcil que lui, frère. Je suis un gobelin, mec. Comme par hasard, il a les yeux quelle couleur Il a les yeux verts J'ai les yeux verts. Je pense que je suis un gobelin. Ça fait peur carrément. Non mais là ça fait peur. Hein. mige <laughs> La même taille aussi. Allez bâtard Allez bâtard La même taille que... Allez bâtard Eh vous êtes comme ça Mais eh vous êtes des bâtards oh, oh les enfoirés Oh les enfoirés Il pue, tu pue oh je vous permets. Alors là, je vous permets pas. Alors là, je vous permets pas. Oh Ah mais non, il n'y a pas eu toutes les rares Et y a encore un gobelin, mais j'en ai marre Mec, je suis hanté par les gobelins. Est-ce qu'on va réussir... Attends. Est-ce qu'on va avoir un coffre sans gobelin Mais c'est pas possible. Frérot, c'est pas possible. Dans tous mes coffres, j'ai des gobelins. Attends. On retente. On retente l'expérience. Ok. Ok. Ok. Coffre sans gobelin, les gars Donc Ça, c'est un coffre de raciste. Hein. Ça, je reconnais. Hein. C'est un coffre euh, pas très euh, pas très cool. Hein. Hop là, petite clé coffre. Tac, tac, tac. Allez, frère, s'il te plaît. Toutes les communes d'un coup, s'il te plaît, regarde-moi. Oh Ça commence très bien parce que là, on n'a pas toutes les communes, ni toutes les rares, mais on a une épique. Ce qui veut dire que c'est comme si on avait toutes les épiques. Et allez, encore un gobelin. Allez, frère Putain Putain Et c'est trop dur d'avoir une légendaire là-dedans, wesh. Mais je pense que même dans les coffres en or, il y a plus de légendaires, hein attends, c'est pas possible, c'est déjà mes deux derniers. Oh Oh non, j'ai eu toutes les communes, mais vas-y frère, euh, j'ai même pas eu, j'ai même pas eu d'épique quoi. Oh non Bah les gars, c'est déjà le dernier quoi Bon bah là, je me rassois parce que bon, euh, ça sent pas bon, mais... Oh dommage. Allez, on sait jamais les gars, faut toujours y croire. Ah, c'est mort. <laughs> c'est mort, même pas d'épique. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est dur, hein. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Tant pis. Tant pis. Au moins, on y aura cru. On y aura cru jusqu'au bout. Euh, par contre, du coup, les gars, ce serait cool, ce serait cool qu'on aille au niveau, au palier 30. Parce que palier 30, qu'est-ce qu'on a un écu e magique. Du coup, j'aurais pas besoin de dépenser tout mon or. Donc on va essayer d'aller au palier 30, ce qui veut dire qu'il nous faut des couronnes. Euh... Ah mais attendez, on a encore ce coffre-là à ouvrir, j'ai oublié On a ce coffre à ouvrir, let's go J'avais oublié, frère Ouh, 9500 or, ça met bien. Oh, ça met bien. Ça met très très bien. Allez, on continue. Ah mais oui, c'est un coffre 4 joker, c'est vrai Mais du coup, champion, on va avoir un joker champion Attends. Ok. La Joker légendaire. Ok. Et du coup, champion. Si c'est pas un Joker qu'on a, j'aimerais du roi squelette, s'il te plaît. Parce que vous allez voir, j'ai créé un nouveau deck, les gars. Il est incroyable. Oh, c'est pas un Joker Le roi, le roi, le roi, le roi. Oh, Bon, ok, en vrai, ça me va aussi. Euh, c'est un champion, je suis quand même très content. Mais regardez, ce deck là les gars Ce deck là c'est un nouveau deck Non attendez c'est pas ce deck là Si c'est ce deck Si c'est ce deck là Si c'est ce deck là Ce deck là les gars c'est un nouveau deck que j'ai envie d'améliorer je vous explique pourquoi. Euh, je parlais avec un mec de mon clan ce matin. Et regardez, regardez, regardez dans mon clan. Euh, il a quitté le clan Il a quitté le clan, frère Roi Gobelin Oh, le bâtard. Il est chef adjoint d'un autre clan. Oh, le bâtard. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Mais ouais, regardez, c'est un mec, il a 6800 trophées les gars, et il joue ce deck. Et en gros, je parlais avec lui, et il m'a dit, ouais, comme t'aimes bien Golem Cimetière, euh, t'aimes t'aimes mon deck et tout. Et euh, en vrai, il est chaud, hein, frère, il est très très chaud. Donc euh, c'est un deck, tu peux aller... Après, faut savoir le jouer, forcément. Mais c'est un gobelin lui aussi, <laughs> j'avoue, il s'appelle Roi Gobelin. Et eh, j'en ai marre, j'en ai marre. pense un trait, wesh à deux doigts de l'enlever de mes amis. Mais du coup, ouais, du coup, le roi squelette, euh, depuis, je l'aime bien. J'ai envie de l'améliorer, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Euh, est-ce qu'on fait des games classés Parce que là, je suis à presque 6000 trophées avant être dur, les games classés, là. Regardez à sa place qui aurait eu la honte. Pourquoi Il lui a mis un 3-0. Attends, il a mis un 3-0 Ah non, rien. Euh, ok. Enzo rejeté. Oh, wesh, il a rejeté Enzo. Pourquoi il l'a rejeté Rejeté par Topolino. Pourquoi il l'a... Pourquoi il a rejeté un mec Slays a quitté le clan. Mais wesh, mais ils ont quoi tous quitté Mais Akashi a quitté le clan. Ok. De toute façon, il venait d'arriver. Bon, en vrai, ça va. En vrai, les gars, mon clan... En vrai, mon clan ça commence à me faire chier que les gens ils font des allers-retours dans mon clan. Parce qu'il y a plein de gens, ils viennent dans le clan, mais ils s'en vont une semaine, ils reviennent trois jours, ils repartent un jour, ils reviennent. C'est un peu chiant. Mais ce qui est bien là, c'est qu'il commence à y avoir un noyau dur. Genre, euh... tout cela là, on est là depuis le début. Euh, Benoît il bouge pas, les gens de Clash ça bouge pas, la capuche ça bouge pas. Euh, ça me dit rien. Mad Golem, ça bouge pas. El Patron, ça bouge pas. Canel, ça bouge pas. Jean Mouloud. En vrai, il y a grave du monde qui est là depuis le début, donc ça fait quand même plaisir. Mais il y en a beaucoup qui font des allers-retours, c'est un peu relou. Bref, euh, les gars, est-ce qu'on ferait pas des petites games classées Comme ça, on essaye d'avoir des couronnes et on essaye d'avoir les 4 coffres. Allez, c'est parti. C'est parti. On essaye les 6 micro-feux aussi, ça serait cool. Allez le chat, si je gagne ce, si je gagne ce combat, normalement j'ai 6000 trophées. Encouragez-moi dans le chat s'il vous plaît. Et vous allez voir maintenant comment je, comment je joue un petit peu euh, mon nouveau deck. Parce que c'est un nouveau deck finalement que je joue là. Vous m'avez pas beaucoup vu jouer ce deck. Bon, je boule de feu. Est-ce que c'était le bon truc à faire Je ne sais. Oh, le chien. Attends, comment ça j'ai pas boule de feu son esprit Je pensais avoir boule de feu son esprit. Je l'ai raté ma boule de feu. Bonne chance. Merci, les gars. Merci. Allez, courage. Allez, Michou. Allez, les gars, faut que je le fume. Bon, du coup, il joue voleuse foudre. Foudre, ça, ça me saoule. Eh, foudre, je vous jure, les gars. C'est un peu risqué ce que je fais, mais je tente. Ok. Du moment qu'il me met pas des barbares d'élite, un bail comme Ok, très bien Très bien, il me contre-push pas, je suis content. Mais euh, le foudre, j'en ai ras-le-bol, frère. A chaque fois les gens soit ils foudrent ma sorcière de la nuit soit ils foudrent euh, ma reine soit ils foudrent les deux j'en ai marre oh le bâtard bon j'ai le zap non je vais boule de feu parce que le zap faut que je le garde pour son euh... bah y a rien en fait qu'est ce que je raconte faut que je le garde pour rien le zap oh non ma sorcière elle est morte ah là j'ai un peu trop attaqué là Je pense qu'il va vouloir mettre une voleuse, non Non. Ok, ah si. Hop là, désolé mon pote, ça passe pas. Ok, lui, ça l'oblige à remettre un canon. Ok, lui, il a un deck... Euh, il a un deck euh, très euh, cyclique. Hein. C'est canon, dragon de l'enfer, méga chevalier, voleuse. Et après, c'est que des trucs pour cycler. Ok, je remets un golem, on va voir ce qu'il a à faire pas grand chose. Attends, il pose rien là oh Mec, attends, il perd trop d'élixir là Wesh Son canon il va péter. Hop là, on va mettre la pression de l'autre côté. En plus, il a mis son méga chevalier, c'est parfait. Hop là, son dragon de l'enfer, il die. Oh là, on va lui mettre la... Oh là, on lui met la raclée de sa vie, frérot Oh là là là là là là On lui met la raclée de sa vie Go le 3, coucou Non mais là, il va forcément foudre. Go le 3, coucou Ah, je savais, je savais, On s'en Mais en même temps, mec, il a un deck, qui a pas de défense, frérot. Son deck, il a 3 cartes. Let's go Oh merde Allez, s'il te plaît, laisse-moi, il me faut des couronnes Oh dommage J'aurais du boule de feu au lieu de mettre les barbares d'élite Oh dommage J'aurais kiffé avoir un petit 3 couronnes Normalement, 6000 fait là Attendez Attendez, parce que j'ai eu que 26... Bah ouais, c'est bon Let's go On y est revenu, frérot Les 6000 trophées Oh, dommage, j'ai pas le 3 couronnes, parce que là, il me faut beaucoup de couronnes, mais... Let's go Les gars, je suis trop content Ah, je suis trop content, frère Je suis trop content, 6000 trophées. Allez, on va refaire des combats. Maintenant, faut pas descendre. Faut pas tomber, ça ferait un peu chier. BFA, E, c'est vraiment BFA MDR, BFA. C'est vraiment BFA ou pas Non mais moi les gars, j'ai envie que là, les gens que j'accepte, c'est des mecs qui restent dans le clan. Moi j'ai pas envie qu'ils viennent et ils repartent après. Donc je vous accepte les gars. Vous partez une fois du clan, je vous accepte plus jamais. <laughs> je suis en coup de gueule en fait là. Let's go Allez les gars, on continue. On continue, on est sur une bonne lancée. On continue comme ça les gars. Allez, c'est parti. Bonne chance. Allez, mon pote. On est contre Gob Jonathan. Oh merde. Oh bah c'est parfait ça. Et bah voilà, on n'en parle plus. Ah, il me tape quand même. Putain, ça fait mal quand même, wesh. Ok. Ok, je pense que du coup, il a, plus, il a mis ses cochons. Wesh. Alors attendez, parce que là, du coup, il va falloir que je garde la boule de feu pour, euh, pour ses mousquetaires. Est-ce que je barbare d'élite en plus je d'élite en plus frère Là, je filme sa mousquetaire. Oh Oh, les barbares d'élite Oh, les barbares d'élite qui vont faire un carnage Oh, les barbares d'élite qui font un carnage Oh, la tour qui tombe Oh là là là là là là Mais oui, monsieur Mais attendez Mais mec, je suis en train de leur rouler dessus, là hein. J'aurais peut-être dû mettre la reine au lieu de la sortir la nuit. Pas grave. Quoique. Franchement, elle fait le taf. Ok, euh, alors, attendez, parce que là, les gars, faut pas faire de conneries. Faut pas boule de feu. Parce que si je boule de feu, il va mettre ses trois mousquetaires et ça peut faire mal. Ah d'accord, bon bah là, je boule de feu, par contre. Hop là. Tac. Allez, mets autre chose, comme ça, je zappe. Ah, il met rien Oh, le chien. C'est très bien défendu, ça C'est très bien défendu, ça, Mich Mich Incroyable, cette défense En plus, défense rentable, je crois, parce que j'ai mis 9 d'élixir. Plus la... Plus euh, les trucs 3, j'ai mis 12 d'élixir et lui, il a mis pareil. Il a mis plus, même. Et eh, j'ai envie de tenter le 3 couronnes. Hein. Oh, oh la reine qui a fait un taf monstrueux sur la tour du roi, frérot Allez, viens là, toi. Oh, il vient pas. Oh merde, il va faire mal. Vous, vous passerez pas. Oh merde, j'ai mal zap. Putain, je suis vraiment une merde. J'avais là les mettre les cochons. C'est pas grave. Oh le bâtard Ah non c'est bon le fût barbare il va passer loin C'est bon il a la pression lui Là il sait qu'il doit défendre en même temps Hop là On met la reine ici La reine qui détruit la tour C'est magnifique et ça part sur trois couronnes Mais c'est quoi ça Je leur roule dessus frérot Je leur roule dessus 3-0 frère 3-0 Mais c'est trop beau Non mais c'est trop beau frère c'est un chef doeuvre Les gars, on est en train d'assister à un chef doeuvre On continue à rouler sur les gens ou pas Est-ce qu'on continue à rouler sur la concu On continue à rouler sur la concu j'ai le gobelin, arrêtez <laughs> Arrêtez, je suis pas un gobelin Je suis pas un gobelin Mais c'est peut-être pour ça que j'ai une voix un peu aiguë Une voix un peu de gobelin Parce que j'ai une voix de gobelin hein. Allez on continue Allez les gars on s'arrête pas Bonne chance On est contre Toxic Flamme. Oh putain. Allez. Vous pensez que lui, je le bats ou pas Oh. Désolé, ça passera pas. Hop là Ah Euh... Alors Putain, il a éclaté mes barbares d'élite. Euh... Problème un peu technique. Oh là là là là là Giga, giga problème technique. Hop là. Et eh ben, c'est bon, ça. Aïe, aïe, aïe Non Oh non Elle est trop forte, elle <laughs> Je sais la jouer, je sais pas la défendre Oh, il a zappé ma... mon armée et il a tué ma reine. Putain, j'ai trop le seum. J'ai utilisé mon truc euh, pour la rendre invisible trop tard. Ah, il m'a éclaté. Par contre, là, il a pu son PK. Après, il va le cycler, je pense. Oh, le chien, sa mère Putain, ça va faire mal, hein. Là, les gars, ça va être un peu plus dur. On va tenter de mettre la pression, mais là, le, là, le pire, c'est qu'il met son électro. Après, il va récupérer son PK. Par contre, je peux tenter ça. Les chauves-souris qui font un taf monstrueux, wesh En plus, je lui ai mis trop d'élixir pour défendre le golem Les barbares d'élite qui vont prendre la tour Let's go mais là, il abuse. Aïe, aïe, aïe. J'aurais peut-être du boule de feu en défense, non Je sais pas. Oh Attends, les barbares d'élite, ils ont éclaté sa tour du roi Est-ce qu'on tente le... On va tenter le 3 couronnes, frère. Depuis tout à l'heure, on fait des 3 couronnes. On ne s'arrête pas sur un si bon chemin. Oh, le bâtard, je sais exactement ce qu'il va faire. Ah, le chien Je le fais souvent, moi. Mettre la reine au milieu, la rendre invisible pour faire mal. Sauf que il me l'a fait, ce chien. Tu penses il met le PK Ok, c'est parti les gars, je tente. On tente le tout pour le tout. Je ne sais pas ce qu'on tente, mais on le tente. Là, je vous dis la vérité, même moi, je sais pas. Oh, le barbare d'élite Alors là, mon pote. Hop là Invisible Et même j'ai sa tour Let's go <laughs> Attendez, c'est pas fini Encore une victoire Encore une victoire Je suis déchaîné <laughs> Les gars, c'est bon, je suis joueur pro. Arrêtez-moi Arrêtez-moi je suis, je suis devenu joueur pro Je suis devenu joueur pro, les gars, je joue le deck de Walouf Comment tu veux que je perde Comment tu veux que je perde C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. On en refait un ou pas Non, mais je vous le demande, parce que là, c'est un peu trop facile. Vous voulez qu'on en refasse un Tu joues un deck cancer et no skill. Viens, viens <laughs> Je vais trop le mec. Je vais trop le mec. GG, t'es chaud, t'es chaud. Le gobelin en furie. GG égale gros gobelin. Oh <laughs> les bâtards. Ah vous êtes des chiens. Eh vous êtes vraiment des chiens. Je suis un gros gobelin. Encore. Ok. Personne ne m'arrêtera. Allez c'est parti on continue. On est contre Connor. C'est parti. Bonne chance frérot. Ok on va le laisser commencer. On va voir un petit peu ce qu'il joue. Ok des squelettes pas de soucis je m'adapte. Je mets des archers. Allez c'est parti. D'accord, il bûche, pourquoi pas. Ça touche pas l'archer. Moi, ah, je vais rigoler. Je sais pas quoi jouer là. Il est un peu trop passif en face. Une Valkyrie. Ok. Attends, s'il a mis la Valkyrie, est-ce que je... Non, non, c'est trop... Euh, c'est trop agressif. Ah, mais j'ai envie, hein. Ok, on va faire comme ça. La Valkyrie, elle va mourir. Le cochon, il tape un petit coup. Oh, le chien. Oh, le chien, il a bien défendu. Ah, il a très bien défendu. Hein. Oh, ça tape quand même. Ok. Ok, j'ai gratté un peu. C'est dommage, il a pas remis un coup. Euh, du coup, il joue cochon. Alors, moi, j'ai l'armée de squelette. Lui, il a la bûche. <laughs> Faut faire gaffe qu'il nous préchote pas. Mais il sait pas que j'ai l'armée de squelette pour l'instant. Donc, je pense qu'il va envoyer un cochon sans envoyer de bûche. Ah, par contre, il a ça. Et eh ben, il est bien con. Oh, il a trop le seum. Oh, il a trop le seum. Oh, il a trop le seum parce qu'il aurait fait cochon séisme. J'aurais été dans la merde. Mais là, il a trop le seum. Oh là, il y a un push golem qui arrive, frérot. Il y a un push golem qui arrive. Il a mis trop, il a mis trop de trop d'attaques à gauche. Il est dans la merde. Je crois qu'il a abandonné. Hein. Il a abandonné Mais les gars, c'est trop facile. Mais j'en ai marre. C'est trop. Il a abandonné, frérot. On fait rage quitte les adversaires maintenant Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On fait rage quitte les adversaires <laughs> ah, <laughs> J'adore J'adore Je suis inarrêtable Je suis inarrêtable <laughs> Je suis trop content Putain les gars on a gagné 100 trophées d'un coup là Eh mais gros Regardez, je vais être à 6100 trophées, les gars. 6100 trophées. Je regarde le classement joueur local. Classement joueur local, les gars. Il me manque 300 trophées et je suis dans le top 1000 France. Je réalise mon rêve. Je suis dans le top 1000 France. Imaginez-vous, les gars. Vous trouvez que c'est un deck de raciste ou pas en vrai Dites-moi, dites-moi. Là mais les gars, je suis ouvert au débat. Deck de raciste ou pas Moi je pense... Dites-moi, deck de raciste ou pas Moi je pense pas que c'est un deck de raciste. Golem, pas raciste. La reine des archers. <laughs> J'avoue que quand elle se met invisible, euh, un peu... Pas raciste, pas raciste. Les barbares d'élite, c'est les mecs les plus purs que j'ai jamais vus. Les archers, oh, alors là, vraiment pas du tout. Alors là, par contre, les archers, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pas du tout. Armée de squelette, pas raciste. Frérot, t'as un zap, euh, on veut plus rien faire. Le zap, c'est un sort. Euh, boule de feu, c'est un sort. Euh, sorcière de la nuit, pas du tout, pas du tout raciste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, pour moi, c'est un deck pur, les gars. Je fais 4 victoires d'affilée en mode 3 couronnes. Que... Attends, j'ai fait que des 3 couronnes Attends, attends, attends. Ah non, j'ai fait un 2-1. Hein. Ah, 1-0. Mais mes frères ah là, j'avais une défaite. J'ai fait une défaite. Non mais gros, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, victoire, Frérot, arrêtez-moi. Roi Gobelin vous défie de l'affronter Roi Gobelin veut m'affronter Viens là, Roi Gobelin. Je compte le roi, frère. Roi Gobelin. <laughs> il sait pas qui a à faire. Bonne chance, mon frérot. Putain, il a 6800 trophées quand même, c'est la merde. Ok, pas de problème. Pas de problème, frère. Ah ouais, tu veux jouer à ça Pas de soucis tu mets un champion, je mets un champion, mon pote. Oh, le chien. Mais frérot, calme-toi, là Il y a des squelettes partout Très bonne défense. Oh, il a trop le seum Aïe. Oh, il a trop le seum J'ai trop bien défendu Oh, il a trop le seum J'ai trop bien défendu Il est dégoûté. Et là, mon pote. Et là, j'envoie la pâtée Et là, j'envoie le monstre J'envoie le golem Bonne chance, roi gobelin. T'as voulu quitter mon clan T'as voulu... À la base, il était dans mon clan. Il a quitté mon clan, frère. Rien que pour ça, t'es foutu. On quitte pas mon clan. Oh euh, par contre, attends, parce que là, du coup, ça m'arrange pas cette histoire. J'ai peut-être zappé un peu tôt. Bon, bah, c'est bon. Son golem est défendu. Pas de problème. Allez, il y a un peu de squelettes qui vont tuer la sorcière. Un peu de squelettes qui... Oh, le chien, il a mis son roi. Faut que je boule... Oh, bordel, là, c'est un peu chiant. Je vous le veux Let's go C'est défendu encore. J'ai... Attends, mais je l'ai... Attends, je lui ai fait des dégâts, ça, toi je suis un monstre. Je suis un... Les gars, il a 6800 trophées. Je suis un monstre. Qu'est-ce qu'il fait, là Ah, ça gratte quand même, hein. Pas mal ce qu'il a fait. Mais du coup, il a perdu beaucoup d'élixir. Alors que moi, j'envoie un golem. Je suis plein d'élixir. Oh, le chien. Aïe, aïe, aïe, le dragon. Ok, c'est bon, il est défendu. Et là, mon pote, là, il y a un rush qui arrive. Allez, viens là, la sorcière de la nuit. Oh, les barbares d'élite de l'autre côté pour surprendre. Il est foutu, frérot Il peut rien faire Mais c'est un truc de fou, frère mais je l'atomise Mais attends, c'est une blague Je l'ai éclaté, hein. Ouh Mais gros, je l'ai éclaté, frère. Alors là, roi Gobelin, désolé frérot, euh, arrête ta carrière de l'e-sport. Arrête ta carrière dans l'e-sport. Roi Gobelin, je sais pas si t'es dans l'e-sport, frérot, mais euh, arrête. Ouais, t'as bien fait de quitter mon clan. T'as bien fait de quitter. <laughs> non, Roi Gobelin, en vrai, je te kiffe, frérot. Mec, je... attends, ai mis 3-0. Hein. Ça, c'est parce qu'il a trahi mon équipe. Non, mais j'étais plus puissant que jamais, frérot. À la base, il était dans mon clan. Il a quitté mon clan. J'étais plus puissant que jamais. Plus remonté que jamais. Voilà ce que je leur fais aux gens qui, qui quittent mon clan. <laughs> T'es un dieu de Clash Royale. <laughs> je vais devenir joueur. Ils veulent m'affronter en tirage triple. Est-ce que je les fume Est-ce que Topolino... Attends, parce que Topolino, il veut se battre. Euh, Topolino, les gars, 8000 <laughs> trophées. Euh, vas-y, vas-y, viens te battre, Topolino. Topolino, viens te battre. Attends, il y a tout le monde qui demande. Oh Vas-y, Topolino, demande je fume tout. Après, là, j'ai plus mon deck. Là, j'ai plus mon deck de la mort qui tue. Ah, il a demandé un contre avec mon deck. Non, mais attendez. Par contre, s'il joue TDE, c'est un, un, stream Non, mais il connaît mon deck aussi. C'est de la triche. Pas grave. Il est 49ème France, Roi Gobelin. Mec, je vais finir dans le top France. Moi, je te le dis. Vous pensez que je peux le battre ou pas Je compte Topolino. Attends, 7000 trophées là quand même. Hein. En plus, il a mis... Attends, en vrai, il a été bête de mettre sa tombstone, non Hop là, invisibilité Oh, ça tue sa reine oh, oh il a trop le seum, frère Hop là Direct le push golem Ah, par son bébé dragon, il casse la tête. Aïe. Je sais pas si c'était euh, nécessaire de zap. Oh là là, là ça Mais c'est incroyable Mais je fume tout le monde Attendez, attendez, on va Je suis loin de l'avoir fumé. Mais là, il... Oh, il est en train d'utiliser tout son élixir. Hein. Oh là, il a plus d'élixir, frérot. Je te jure que là, j'envoie les barbares d'élite, il est mort. Ah, j'ai peut-être abusé. Parce qu'en vrai, là, s'il a une armée de squelettes, je suis foutu. Ouais, là, j'ai abusé. J'aurais pas dû barbare d'élite. Ok, pas de soucis, j'ai abusé. J'ai trop pris la confiance. Pas grave. Je suis bien, hein. Mais attends, mais mec. Et attends, gros. Je suis trop fort. Hein. Je vais commencer à croire que je, suis joueur pro. Ouh, la qui est mise directement, pas de problème. Normalement, il a plus sa tombstone, il l'a mis tout à l'heure. Après, il l'a peut-être cyclé. Là, il va la mettre, là, dans bientôt, là. Ok, ils sont barbares, ils devraient mourir. Hop Putain, restant en sa reine fait chier. Ah, sa reine, elle a fait le taf. Hein. Oh, wesh Alors là, attends, en vrai... Oh, le bâtard Oh non, sa reine, elle est encore en vie, elle est invisible Non Oh, merde non, mais il a eu trop de la chatte, frère Elle avait un PV Oh, le bâtard, la Valkyrie Mais il a pris un counter deck, c'est de la triche, c'est de la triche C'est de la triche Il connaissait mon deck Il a pris un deck pour counter, il avait la Valkyrie, la Tombstone Il savait que je pouvais rien faire Il savait C'est un tricheur c'est un tricheur, ton stun je peux pas passer. C'est un tricheur. Il triche. Il cheat, il cheat. Il cheat. Normalement, je le bats. En vrai, ça va, frère. En vrai, je m'en suis sorti. Euh, j'étais pas loin. J'étais pas loin. En vrai, franchement, pour euh, le mec que c'est en face, j'étais pas loin. Bien wesh. Bien wesh, BG. <laughs> Bien wesh. Bon, je fume qui, là Les gens, ils veulent que je les fume en tirage trip, j'ai l'impression. Je suis qui en tira. Eh, j'aime trop, j'aime trop faire des combats contre des mecs de mon clan. Des fois, il y a Valouz aussi, je vois. Il se bat contre les... Attends, on est 50 là dans le clan Comment ça, on est 50 On est 50 dans le clan. On est combien dième en France, là On était pas mal redescendu, hein. Ah, on est cinquième quand même. Ok. Putain, première, la première place nous guette. La première place nous guette. Ok, euh, bon, qui veut se battre, là veut se battre. Prince Kimo, il est là depuis longtemps. Prince Kimo, je vais le combattre. Il est là depuis longtemps. Prince Kimo, oh, oh, oh. Je prends quoi, les gars Oh les gars je prends quoi En tirage triple Eh en vrai on s'entraîne pour le tournoi d'Inox hein Les gars le tournoi d'Inox ça va être en tirage triple hein Donc en vrai on s'entraîne hein Ok Je le prends Oh là là Non mais là je vais avoir un combo frère Oh bûcheron ou cam En fait ça dépend non, en vrai, Bûcheron. Bûcheron, il défend bien, il attaque bien. Franchement, il est... Oh, j'ai plus que 10%. Merde. Merde. Ok, je viens de la mettre à charger, mais... Oh. Il se passe quoi ça va revenir, je pense. Ok, c'est bon. Ok, j'ai mis la tablette à charger. Euh, hop. Esprit électrique. Ok, sorcier de glace, je le trouve trop fort. Sort de foudre, trop fort. Valkyrie, trop... après là, mon deck coûte cher. Tornade, c'est trop fort avec ça. Ok, mon deck coûte un peu cher, les gars, mais là, j'ai gagné. Non, mais là, je vous le dis. Prince Kimo, tu me dis ce que tu veux, je te fume. Ah, je le fume. C'est un mec, il a 6900 trophées. Mais frère, c'est que des monstres. Pas de problème. hi ah, Je le fume, frérot. Bon, j'ai mis la sorcière direct. Je sais pas si j'ai bien fait, sachant qu'elle coûte un peu cher. Est-ce que je foudre direct Je suis à deux doigts. Hein. Ok, je foudre. Oh, il a bien défendu. Hein. Lui, il a pas besoin de le... Si, en vrai, aïe. Ah, j'aurais peut-être du Valkyrie. Ouais, voilà, je savais. Ah, fait chier. Oh, quoi Comment ça, le mortier, il a pris Mais bah, attends, je rêve, là. Bon, le mortier, mes deux petits coups, ça va, ça va, c'est pas très grave. En vrai, il joue mortier là en face Mec, mortier, euh, c'est risqué. Hein. En vrai, sachant, ah, <laughs> sachant ce que je joue, son mortier, il est foutu, frère. alors là, mec, défends ça. Vas-y, défends ça avec un mortier. Alors là, j'ai hâte de voir. Alors là, frérot, là, je te le dis, il est dans la mouise. Je vais jeter le bourreau sur, euh, sur mon... Oh, le bâtard, la Tesla, il l'a trop bien placé. Putain, attends, mais il a trop bien défendu, là. Il va mettre son mortier. J'avais... Eh mais en vrai, attends. Oh, mais j'ai son... Mais mec, j'ai son compte de ouf. T'es vrai ou pas Mais en vrai, mec, j'ai son méga 1. Hein. Après, ça me coûte un peu cher, non Ok, je remets un électro, c'est parti. Séisme, pas de soucis, ça ralentit mon électro. Sachant que lui, il a mis une Tesla qui est en train de se tuer petit à petit. Oh le chien. Hop là, toi, viens sur l'électro. Comme ça, tu prends des, tu prends des dégâts. On envoie un push au bûcheron. Eh, il défend bien. Hein. Après, là, il utilise tout en défense. Là, son problème, c'est qu'il est que en train de défendre. Et du coup, moi, je vais mettre la pression. Putain, en fait, la sorcière, elle coûte cher. Parce que là, j'ai envie de faire ça. Allez, va pas sur le mortier. Oh, il va sur le mortier, fait chier. Fait chier, il va sur le mortier, j'ai trop le seum. Mais là, il va attaquer avec quoi Il va remettre un mortier Putain, il me gratte au séisme C'est quoi cette technique de rat, là Ah, fais chier, la tornade, elle va pas assez loin. Oh là, j'ai mal joué. Putain, je joue pas très bien en vrai. Ah, le mortier en plus, il a tapé là Allez, le sort de foot vient. Bien la frérot. Ok. Putain Il défend trop bien J'en ai marre C'est pas possible c'est son bourreau, là Mais attends, mais wesh, il est trop chaud Attends, il m'a... Vrai... Mais attends, mais... En vrai, mec, il est chaud, hein. Mec, avec le deck que j'avais, j'étais sûr de gagner, hein. Je suis un peu choqué, là. Je suis choqué de la performance. Mais wesh Essaye de défendre et contre-attaque. Mais le problème, c'est que lui, il m'a un mortier. Donc, je suis obligé de défendre en attaquant. Putain. Putain. Il m'a allumé, frère. J'ai trop le seum. Je fume qui, là Ils sont tous comme des Tout le monde veut que je les fume. Je fume qui, je fume qui, je fume qui. Kazen, Kazen, je crois, il a beaucoup de trophées. Kazen, il a beaucoup de trophées. Oh là là, les barbares d'élite Ah, j'aurais dû prendre le canon, en vrai. Les barbares d'élite, euh, ils sont trop facilement défendables. Ok, la bûche pour accompagner les barbares d'élite. Le bébé dragon, il fait un taf monstrueux. Le bouliste en défense, il est imbattable. Oh, cimetière Cimetière, allez. Comme ça, on peut faire un bouliste cimetière. Esprit de glace pour cycler. Poison Ok, on va prendre poison. Comme ça, on fait un cimetière poison. Machine volante. En vrai, j'aime bien mon deck. Je vous le dis, j'aime bien mon deck. Il me manque peut-être un bâtiment. je me suis fait battre, les gars, j'ai trop le seum. Merci, Emile, pour tes 2 dollars canadiens. Coucou, yo, tous ceux qui viennent d'arriver, les gars. Mais il stream tous. J'avoue qu'il prend du temps à choisir ses cartes. Oh, vous croyez, il fait exprès Non, si c'est ça, c'est un chien. Si c'est ça, vraiment, c'est pas drôle. Eh, les gars, si vous attendez que je prenne mes cartes pour prendre vos cartes, c'est pas drôle. C'est pas le but du jeu. Vous allez me battre, mais... Mais à quoi bon j'ai envie de fumer sa tombstone là. Ok, magnifique. Hop là Il a pas le mini PK, frérot. Oh, oh les... Bah, ouah, frère, je fais comment là Bon, en vrai, mais ouais, c'est une blague. C'est un tricheur C'est un tricheur les gars, c'est un tricheur Oh fais chier Il a attendu que je prenne mes cartes, c'est un tricheur ...6600, ah ouais t'as charbonné. Non mais c'est pas moi qui a 6600 les gars. C'est euh, je suis en combat contre le clan. Mais qu'est-ce que j'ai fait là Ouais, si en vrai ça passe. Je suis en combat contre un mec du clan qui est à 6600. Mais en vrai là je peux rien faire là. En vrai je peux le fumer au cimetière. En plus il a mis sa mousquetaire quand je mets mon bébé dragon. Putain lui il va me faire chier. Mais wesh Bah attends, mais il a trop bien défendu, là Et il va gratter aussi. Mais c'est dingue Tout le monde gratte au séisme Hop là, toi tu die. Je mets un petit cimetière. Putain, mais mon goulis, il va même pas assez loin. Oh là là là là là là là là là là là là C'est une catastrophe. Je place mon bouliste n'importe comment parce que je stresse. C'est une catastrophe. Oh, il m'a atomisé. Hein. Bon, mon bouliste, il va gratter un peu, mais... Mais il a triché Non, mais les gars, je suis persuadé, il a triché, c'est un tricheur. Il a triché Ça compte pas Je tente un move. Oh merde Ah Ouais, il m'a fumé, hein. <laughs> il m'a fumé. Il m'a fumé, putain. Faut pas rager, Michou. Ouais, non, mais je rage pas, mais voilà, quoi. Non, mais voilà, quoi. Après, voilà. Euh... Hmm, qu'est-ce qu'on peut faire Ça, c'est mort. <laughs> Eh, est-ce qu'on essaye du super défi Les gars, vous voulez quoi Super défi ou tournoi Super défi ou tournoi contre les abos Sinon, <laughs> après, on peut continuer à jouer contre le clan. Eux, ils ont l'air chaud. Hein. Le clan a l'air chaud pour continuer à jouer. Hein. Et attends, mais wesh, il y a tout clan qui est connecté, c'est pas possible. Super défi. Ah, vous voulez super défi Super défi, super défi. Ok, super défi, ça part. Euh, je joue quel deck Ah ouais, je jouais ce deck là aussi. Il est trop dard les gars ce deck Ce deck il est trop fort aussi Je joue ce deck ou, mon deck actuel Genre mon deck Golem Barbare d'élite hum, hum, hum, Ton deck normal Golem, celui-là, deck actuel. Golem, ok. Ok, on va jouer mon deck Golem, c'est parti les gars, c'est parti. Golem. C'est chiant que dans ça, on peut pas copier-coller les decks, c'est un peu mal fait. Barbare d'élite. Sorcière de la nuit. Reine des archers. Euh, en sort, j'ai quoi déjà Putain, mais je connais même pas mon deck, frérot. C'est... C'est une catastrophe, je connais pas mon deck. Archier Attends, mais attends, j'ai réfléchi un peu là. Armée de squelettes. Bam. Euh, en sort. J'ai quoi en sort Boule de feu. Boule de feu zap. Voilà. Je connais mon deck <laughs> Let's go Magnifique C'est parti les gars c'est parti mon frérot Let's go Je suis contre Link Gamer 234. Allez, là je joue mon deck que je joue en ladder. On va voir s'il est chaud. Ok, c'est parti. Alors lui, c'est très simple. Lui, c'est boule de feu direct dans sa gueule. Non mais l'archer magique, s'il est trop bien joué, s'il est bien joué, il est trop fort. Ok, pas de problème frérot. J'ai la solution. Ok, son barbare, il va se faire tuer. Et eh ben, pas de souci. Nous, on va envoyer un push de ce côté-là, frère. Et bam Et bam Et bam le push En début de game Oh, le bâtard Ah, merde. Ah, merde. Bah là, il a quand même plutôt bien défendu. Ah, merde. Dis-moi que l'électro, il passe devant. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de plus. En vrai, j'ai bien gratté. Pas besoin de la mettre invisible, dis-moi. Let's go Et là, mon pote, elle peut faire mal. Hop là Désolé, petit chevalier. Oh le bâtard En vrai du coup euh, ça a fumé son chevalier hein. Et son chevalier il coûte quand même cher Donc euh, au final j'ai été rentable Putain qu'est-ce que j'ai fait Oh Oh trop d'art Oh je les ai trop bien posés Oh là il y a un barbare d'élite qui part sur la tour Oh il y a un barbare d'élite qui part sur la tour Oh la tour qui va tomber Oh la tour qui va tomber Let's go Ah <laughs> je me suis vite calmé. Désolé frérot, ça passe pas. Bon bah là, euh, là mon pote, euh, désolé hein. Là désolé hein frérot. Hein. Mais là je suis très bien parti hein. Eh les gars, je vous jure ce deck il est trop bien. Et en plus je kiffe le jouer en fait. Il est satisfaisant à jouer. Hop là, on va lui mettre la pression. Oh, il a même pas défendu. Ah, ça y est, il est débordé. Hein. Voilà, il est débordé. Là, les gars, je reconnais. Hein. Je sais reconnaître un joueur débordé. Là, il est débordé. Ok, magnifique. On met la reine ici. Comme ça, hop, on la rend invisible. Ouais, voilà, il a abandonné, il a abandonné. Oh là là, mais mec Mec, je fais rage quitte les gens. J'ai un deck, il fait rage quitte les gens, frérot. Oh dommage ah, J'ai pas trois couronnes Je voulais le trois coucou Mais mec, j'ai un deck qui fait rage les gens, frère Mais c'est dingue Non mais les gars, on est d'accord que mon, mon deck est trop puissant. Non mais mon deck est trop puissant. Tu joues trop bien. Tu vas être meilleur. Moi, mon but, les gars, c'est gagner le tournoi d'Inox. <laughs> Inox, il va faire une édition 2 de son tournoi. J'ai envie de la gagner. Attends, est-ce qu'elle va se pousser Ouais, c'est bon. Hop là Ok. Est-ce que... Bon, il a dépensé pas mal d'élixir, mais moi aussi. Donc, en vrai, je sais pas si je suis rentable. Je vais laisser sa Valkyrie taper. Au pire, c'est pas grave. Elle va mettre peut-être un ou deux coups. Putain, Coco, elle a beaucoup de vie, elle. Hein. Ouais, mais deux coups. Ah, même pas, mais qu'un coup. Ok, ça va. Hop là On envoie un golem directement Let's go <laughs> Mec, je suis en fou du golem. Ok, euh, ça va un peu défendre mes squelettes, mais pas... Wesh Ça a fumé mes squelettes Bon, en vrai, il a mis qu'un coup, ça passe. En vrai, en termes d'élixir, là, j'ai été grave rentable. Je vous jure, les gars, maintenant, je calcule l'élixir que je dépense, lui, l'élixir qu'il dépense, pour savoir si je peux lui mettre des contre-attaques, si mon attaque, elle, était, à valait le coup. Je te jure, frère, je suis dans le calcul. T'as que l'artificier elle défend trop bien, frère. Ok, là, elle va mourir. Ce serait bien qu'elle meure. Hmm, ok, la reine, elle a plus trop de vie. Hop Ah, ça va pas passer, elle va pas faire de dégâts. Bon, elle a mis un coup. Oh, le... Ok, non, c'est bon. Il a voulu bûche pour pré-shot l'armée de squelettes, mais c'est les barbares d'élite qui sont sortis, mon frérot. C'est les... Ah, toi, tu vas vite dégager. En vrai, sachant que les barbares d'élite, ils ont défendu le cochon. Et en plus, ça tape, frère Il a laissé le barbare d'élite sur sa tour. Est-ce qu'il va rebuche Oh, le chien. Là, il a géré. Aïe. En vrai, ça va. Et eh, il met un peu la pression, hein. Le frérot, il cycle vite, hein. Et il défend quand même très bien mon golem. Wow Il a vraiment roquette, là Oh, là, par contre, frère, il a abusé du bail. Ah, là, je vais lui mettre la pression directe. Là, il a abusé. Toi, tu vas vite dégager. Tu défends trop bien. Ah, dommage, j'ai pas eu ça. Bon, là, on va mettre la pression. Tu crois il roquette ou pas, là Oh, il roquette, le bâtard. Oh, il y a un barbare d'élite qui est encore en vie. Oh, le barbare d'élite en vie. Et là, tu peux pas roquette ma reine, par contre. Hop, hop, hop. Et ça tape la tour. C'est magnifique. Il va bûche évidemment. Pas de problème, c'est défendu. Et c'est encore une victoire pour le jeune Michou. Merci les gars, merci, merci. Etienne, merci pour tes 10 euros mon ref. Anton, merci pour tes 5 euros. Euh, les gars, c'est quand les défaites là <laughs> En vrai les gars, mon rêve c'est de faire 12 victoires en super défi, j'ai jamais réussi. Je vous jure... Oh attendez, j'ai des... Oh mais ça marche pour les couronnes ça marche pour les couronnes, les gars. Oh, c'est trop bien. Oh, trop d'arlimote. Un petit molosse, là. Oh, les super défis, les gars, ça fonctionne pour les couronnes. C'est trop bien. Et eh ben, objectif, euh, objectif les 30 couronnes. Hein. Comme ça, on, on, on, a ça. On améliore la, la reine. On a ça. C'est très bien. Allez. On continue, les gars. Est-ce que vous pensez que je peux faire 12 couronnes En vrai, je sais pas. Bonne chance. Vous pensez que je peux faire 12 couronnes ou pas Euh, 12... Euh, je peux faire 12... Euh, victoires En vrai, 12 victoires, c'est vraiment très dur. Hein. Ok, je me permets de mettre un golem, même si je sais pas son attaque, parce qu'en vrai, j'ai l'armée de squelette. Et l'armée de squelette, voilà, en cas d'extrême urgence, elle fait un taf monstre. Regarde, frère. Ok, là, elle va faire un peu mal à mon golem. Mais en vrai, c'est pas grave. Il la rend déjà invisible. Ok, ça passe. Là, elle va mourir. Barbare d'élite ou pas Ça dépend ce qu'il met là. Barbare d'élite. Ah, j'ai abusé. Oh En vrai, Mine de rien, tout ce qu'il a mis, ça lui a coûté 4 d'élixir. Le barbare d'élite, il a bien gratté sa mère Ah, j'adore les barbares d'élite, frère. <laughs> les barbares d'élite, je vous aime, putain. Je suis amoureux d'eux. Je suis amoureux des barbares d'élite, les gars. Mais arrêtez de... de, de, de de d'insulter de, de, mon deck. Il est très bien mon deck. Vas-y, mets, mets, tes cochons, je mets ma boule de feu, frère. Là, il va faire cochon. Ah, mais il a même plus sa bûche en vrai. Ah, ah t'as vu, il voulait pré Il voulait pré l'armée squelette. Ah, il a trop le seum, frère. Oh yes, la toile tape. Il va devoir la rendre invisible. Pas de problème, ça gratte un peu mon golem, mais elle meurt. Il a quoi déjà pour tuer ma... Ah oui, il a ça. Oh, les chauves-souris, elles ont trop gratté. Et là... Oh là là, et elle reste en vie. Et elle reste en vie. Hop là, on met une reine ici. On va directement mettre la pression. On rend la reine invisible. Il a mis la bûche pour pré-shot, pas de soucis Je mets l'armée squelette un peu tardivement, mais ça défend. C'est magnifique, les amis, ce qui se passe. Il a mis un canon ici. Du coup, je me mets un golem là. Oh, il a abandonné. Mais mec, c'est dingue Je fais abandonner tout le monde Mais c'est dingue Tout le monde abandonne, frérot mais mec, j'ai le meilleur deck du jeu, frère. Je fais rage quitte les gens. Je fais rage quitte les gens, frère. Je suis trop fort. Il a rage quitte, gros. Je fais rage quitte les gens. Pourquoi ils abandonnent Mais parce que, parce que je suis trop fort. En fait, je suis trop fort. Franck, merci. <laughs> je fais trop le mec. up veut te coach. Mais j'ai pas besoin d'être coaché, les gars. J'ai pas... What up, what up? t'as vu ma game Allez où Est-ce que j'ai fait une erreur dans ma game J'ai fait aucune erreur, what up? Ça sert à... <laughs> je fais trop le mec. Je fais trop le mec. Les gars, ce soir, je vais être dans mon lit, je vais jouer à Clash Royale, je vais faire 10 défaites d'affilée, je vais faire Allo, what up Gros, je comprends pas, <laughs> je fais que perdre. Putain. <laughs> Ne prends pas trop la con. Mais les gars, dites-moi GG au moins. Y'a même plus de GG tellement je fais que gagner, quoi. C'est ça le problème, quand tu fais que gagner, les gens ils disent même plus GG. Allez, bonne chance. Bon, il joue pas. Je mets une petite reine, on va mettre la pression directement. Oh là là, le roi squelette. En vrai, le roi squelette, j'ai ce qu'il faut pour défendre. J'ai un zap, j'ai des archères. Tu me taperas pas Invisible eh ouais, mon pote, la cape d'invisibilité. Lui, je le boule de feu. En vrai, c'était peut-être... Ouais, c'était clairement pas nécessaire parce que... Parce que ma boule de feu, elle était ratée, donc... Euh, <laughs> c'était pas nécessaire. Ok. Ça part, sorcière de la nuit, et on va mettre un golem devant. Oh, le bâtard, il le... Oh, attends Le pêcheur Mais oui Le pêcheur Il va attirer le golem directement sur sa tour Ah oui Allez, attire le golem Bah oui, frérot, y a pas de problème Il a attiré le golem sur sa tour Oh, le con Oh, le pêcheur, je l'aime Oh, le pêcheur Oh, le pêcheur, je l'aime, frère Il m'a carrément aidé, frérot Le golem qui a bien gratté, hein Ok, par contre, là, on peut se prendre un contre pêche qui peut faire un peu mal. Aïe bah, Là, t'as vu, ça peut faire un peu mal. Ok, un... Quoi Comment elle est morte Oh, c'est le combo Oh, le combo chasseur-pêcheur Le pêcheur, il a ramené la reine sur, euh, sur lui. Et du coup, le chasseur, quand il est collé, il fait trop mal. Oh, il m'a éclaté, frère. Ah là, là, par contre, là, je me suis fait un peu surprendre. Là, tu vois, je faisais le mec, là, je me suis fait surprendre. Oh, le bâtard. Ah là, là, il me l'a mise. Oh, le Oh, le combo pêcheur-chasseur, c'est trop fort. le combo nature, pêche, chasse, tradition. Je te jure, oh le bâtard, le pêcheur. Là, je l'aime un peu moins, là. Ah là, je sais pas ce que je sais pas ce qu'il y a, mais là, le pêcheur, il me fait un peu plus chier. Par contre, là, mon pote, ça peut faire mal. Putain, mais il défend trop bien. Oh, oh, oh, oh ça, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Oh le bâtard Est-ce qu'il a des sorts pour finir Je sais pas. Putain, mais là, j'ai gratté des deux côtés, mais ça suffit pas Putain, il va m'avoir sur un move, frère. Là, il va mettre le pêcheur. Même pas Bah si. Oh Let's go Oui Oh, le pêcheur, il a ramené sur... Euh, il a ramené la sorcière de la nuit, pas le golem je suis dégoûtée Non Oh non Le karma. Oh, le... Pourquoi j'ai pas boule de feu la tour, frère en fait, je voulais boule de feu le pêcheur pour que le pêcheur il dégage et il laisse mon golem tranquille. Sauf que j'avais pas capté la sorcière de la nuit qui allait prendre l'agro du pêcheur. Oh la défaite nulle. Oh j'aurais pu gagner. Oh non les gars. Bon en vrai c'est pas grave. C'est une défaite mais j'aurais pu gagner. Genre c'est une défaite qui, m'améliorera dans le futur. Allez je mets un golem directement, c'est parti. Mets-moi un cochon, j'ai une armée de squelettes bah vas-y, hein, mais moi une princesse. Euh, ok. Par contre, j'ai pas la sorcière de la nuit pour accompagner, là, ça fait chier. Je sens que lui, c'est un deck... Ok, il a un deck euh, lockbait ou un deck euh, pour cycler, je sais pas quoi, machin. Hop là, la reine, elle devient invisible. Ciao la Valkyrie, ciao la Tesla. Putain, il a bien défendu quand même. Mais gros, il a trop bien défendu Mais j'avais pas encore ma sorcière de la nuit. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est moi, AK Killer, trop content d'avoir joué contre toi. Mais tu m'as battu T'aurais pu me laisser gagner GG, <laughs> GG. Putain, je suis deg. Attends, je vais avoir assez d'élixir pour mettre le golem, sachant que j'ai les là. Oh non. On va sortir la nuit qui part toute seule. Aïe aïe aïe, le golem qui arrive trop tard. Oh, c'est bon, on est bloqué. Non Non Oh là, là j'ai envoyé un golem euh, suicidaire. Là, euh, ce que j'ai fait, c'est 0 IQ. J'ai fait un move 0 IQ. Et là, elle me rend fou. En vrai, les archères qui grattent un peu. En vrai, ça passe. Il a mis beaucoup d'élixir pour défendre. Ça passe. Euh, mes barbares d'élite, ils passeront pas. Parce qu'il a trop de trucs pour cycler. Mon armée de squelettes, elle a bien défendu. Putain, il la place bien, sa princesse. Hein. Oh, le chien. Vas-y, mets ta Valkyrie sur ma sorcière de la nuit. Comme ça, les barbares d'élite vont faire un... Oh, le bâtard, il a trop bien placé sa Valkyrie. Oh, par contre, là, euh, il m'a offert une friboule de feu. La petite archère qui gratouille Putain Attends, mais là, c'est... Mais mec, en vrai, le combat est trop serré, par contre. Ok, là, l'armée la, la, l'armée de squelette était mieux placée déjà. Là, il va princesse, non Je suis con d'avoir mis le golem aussi loin. Bon, j'envoie un barbare d'élite au casse Au moins, au moins, il a mis sa Valkyrie. Non, mais là, il va la recycler, c'est sûr, frère. Attends, il va me gratter au sort, là, tu vas me dire Non, là, il est trop gourmand, il est trop gourmand. Vas-y, mets ta Tesla. Là, il est trop gourmand, frérot. Oh, il a été trop gourmand. Oh, il a été trop gourmand. La punition. La punition du golem. Et ouais, là, tu peux plus attaquer, frérot. Et ouais, frérot. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La victoire. La victoire pour le joueur français. Comment ça, tu rages, frérot Comment ça, tu rages, frérot C'est toi, t'as un cancer. <laughs> je suis trop agressif. Les gars, je suis trop euphorique, je suis trop content. Je suis trop content. 4 victoires, allez. Les gars, logiquement, 4 victoires, une défaite. Si on refait la même chose, si je refais 4 victoires, une défaite, 4 victoires, une défaite, 12 victoires et 3 défaites. Donc il faudrait 12 victoires et 2 défaites. C'est parti. Allez, c'est parti. Ça ferait 12-3. Oui, 12-3, ça marche pas. Donc, faut 12-2. Putain, c'est vrai qu'il faut 12-2. Si, j'ai 3 défaites, ça arrête. Allez, mon pote. En vrai, on dit on a le droit à 3 défaites, mais on a le droit qu'à 2 défaites, en vrai. Parce que dès que t'as 3 défaites, tu peux plus jouer. Oh, j'aurais du barbare d'élite. Comme il avait mis un molos pour lui mettre la pression. Ah là, j'ai mal joué, les gars. attends, je rêve ou ça fait un taf Mais attends, ma défense sur le Molos, elle était inexistante. Et ça a trop bien défendu. J'ai défendu le Molos avec une sorcière de la nuit et des archers. Hein. Oh, le ballon fond. Ok. Là, il va Molos ballon. Euh... Qu'est-ce que je fais fumer le ballon. Dis-moi que... Let's go. Bah, son ballon, il est mort. Hein. Ok, bah, son ballon, il est... Ah, il a tapé Il a tapé, j'ai pas le zap pour euh, le dragon de l'enfer, là. C'est pas grave, ça fait mal Ah, dis-moi que la sorcière de la nuit Putain... En vrai, je suis confiant. J'ai pas hyper bien commencé le combat, mais en vrai, je suis confiant. Ça sent la défaite. Ah ouais, vous pensez Les parents sont son ballon fond de map tout seul, j'ai pas compris. donne moi un molos. Oh, let's go Oh, let's go C'est parfait. Ah, oh, le chien Putain J'ai pas été rentable du tout, là Là, il va mettre un ballon, frérot. Je suis dans la merde. Aïe, aïe, aïe. Oh, la belle boule de feu Oh là là, elle est magnifique, la boule de feu, frère Attends, le ballon a tapé ou pas Je crois que le ballon a pas tapé. Hein. Putain, la boule de feu a fait un Sauvetage, frérot. Ok, va falloir se rattraper. Il renvoie un molosse pas de problème. S'il met les gardes... Putain, lui, il me fait chier. Ah, le bâtard. Il a mis les gardes, mais euh, vas-y, j'ai plus d'élixir en vrai. Je, voulais dire, s'il met les gardes, je mets... Euh, je mets les barbares d'élite, mais là, j'ai plus d'élixir, frérot. Allez, fume les, fume les mini-molos. Faut pas que ça gratte. Là, on peut mettre la pression, par contre. Il va boule de feu, non Oh là, il est dans la merde, frère. Oh, le golem directement sur sa tour. C'est fini C'est fini Nice Nice Je l'avais dit ou pas Je l'avais dit ou pas, je suis confiant. Eh les gars, 5 victoires, hein C'est pas mal, hein En vrai, là, j'ai 5 victoires, euh, une seule défaite. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Mais en général, moi, je vous le dis, c'est à 7 victoires. 7 victoires, j'ai jamais réussi à, aller au-dessus. 7 victoires, frère, il se passe un truc, t'es que contre des joueurs pro Je te le dis. Un combat serré, mais qui se solde sur une victoire, GG. Putain, j'ai des commentateurs dans le chat. Un combat serré, qui se solde, qui se solde sur une victoire, carrément, frérot. Euh, y a personne, là ah. On est contre Sam 6 qui a pas de clan. Sam 6 si tu me bats, je t'invite dans mon clan. <laughs> il me connaît même pas. Comment ça, il rigole Ok, il zappe. Je suis dans la merde, frère. Il, m'a zappé. Euh, ok. Oh, le zapi. Aïe, aïe, aïe. Eh le Zappi, les gars, je vous jure, je sais pas jouer contre le zapi. C'est une des rats c'est une des cartes que j'arrive pas à défendre. Pourtant, j'ai un Zap, hein. Pas trop près. Deux fois je veux bien, pas trois. Tu vois, je pense que là, j'aurais pu mettre mon zap un chouille plus tard. Mais je sais pas faire. Mon armée de squelettes, allait arriver beaucoup trop tôt. Oh, sa mère. Aïe. Là, je suis dans la merde. Ah Je vous dis, je vous dis, j'arrive pas, le zappi Putain, les archers à gratte hein. Ok, ça passe. En vrai, ça passe. Armée de squelette sur le zappi Ouais, mais voilà, c'est ça le problème. Ok. Le golem, il va tank le zappi En fait, j'ai pas assez d'élixir là. Là, il va falloir que je le zappe. Parce que sinon, il va fumer le golem Mais là. Bah attends, c'est une blague là. Là, le problème, c'est qu'il va me zapper mon armée. Bah ouais, frère. Mais comment Mais attends, mais c'est pas possible, frérot, il cheat. Oh, la boule de feu trop mal placée. Ah Mais frère, il cheat, gros. Mais il a trop d'élixir, frère Il met zappi Mais gros, il a un milliard de trucs Il met zappi Barbare d'élite, Prince Ténébreux Comment tu peux mettre autant de trucs C'est une blague, là. Et là, on ses Barbare d'élite. Pas de problème. Oh, je savais. Est-ce qu'il va pouvoir défendre les miens Oh, il peut pas défendre les barbares d'élite. Oh, il peut pas défendre les barbares d'élite. Allez, mon pote Dis-moi que je pense à tour. Ok, je pense à tour. Oh, il a trop le seum. Aïe, aïe, aïe. Wesh. Une blague. il va zap. Mais comment ça, il a tout ça, lui Aïe J'arrive plus, les gars Bah, c'est mort. Et je vous jure les gars, je voulais cycler ma, ma reine des archers, la mettre au milieu, activer son pouvoir et j'aurais pu l'atomiser. Enfin, la reine des archers, elle aurait peut-être pris sa tour. Mais mec, il a... Oh non, j'ai trop ce... T'es trop confiant. Non, là, j'étais pas confiant du tout. dès qu'il a posé le zapi j'étais plus confiant, frère. Oh, j'ai trop le seum. T'as mal joué. En vrai, je pense que ouais, j'aurais pu, j'aurais pu mieux jouer. Mais qu'est-ce que je branle là J'aurais dû mettre un golem là. Mec, mes barbares d'élite, je les dégaine trop <laughs> facilement. je les dégaine trop facilement. Après, peut-être que ça peut faire mal, hein. En vrai, ça, a l'air de lui casser les couilles. En vrai, ça lui a bien, ça l'a bien saoulé. Hein. Hum, D'accord. Est-ce que t'as quelque chose Bon, les chauves-souris, elles ont bien carré, mais... Ok. La reine, elle était en trou. Bon, il va falloir envoyer un golem. J'ai envie d'envoyer un golem. Je vous le dis, je veux envoyer un golem. Lui, il a pas un deck qui va me surprendre. Hop là Oh, le bâtard, il l'a mis au trop bon moment. Sa boule de neige, elle a niqué mon pouvoir. Après, la boule de neige, elle coûte 2, le pouvoir, il coûte 1. C'est random. Aïe. Putain. Il va faire mal, là, le géant. Après, pour l'instant... Ok. Je vais laisser le géant taper. Il a utilisé beaucoup d'élixirs. Dis-moi que le géant, il laisse ma tour à 500 PV. Ok, ça passe. J'active sa tour du roi, les gars, c'est un choix. Parce que de toute façon, je prends sa tour. Voilà. Ça change rien, en vrai. J'active sa tour du roi, mais ça change rien. Mais là, il est dans la merde. Hein. Mais là, il sait pas, mais il est dans la merde. Hein. Bah, poteau, je vais aller lui mettre la pression. Hein. Aïe Non Ok. Ok. Bah les gars, euh, en vrai je vais, lui laisser ma, je vais lui laisser ma tour de droite. Et ça va... Enfin, lui laisser... C'est un grand mot. Mais ça va jouer le 3 coucou, hein. Abuse pas frérot. Tu peux le faire Le 3 coucou C'est bon, j'ai plus qu'à bout de feu, les gars. Calme, calme, j'ai plus qu'à bout de feu Allez frérot, désolé. Attends, mais j'ai combien de cartes dans mon deck Allez où ma boule de feu Non, désolé frérot, calme. Attends, il me fait peur là. Attends, il me fait peur parce que le mini PK il fait mal. Hein. Ok, c'est bon. <laughs> il a commencé à me mettre la pression. Putain. Ok les gars, 6 victoires, 2 défaites. En vrai, ça, vrai c'est un très bon ratio. En vrai, quand je fais 6 victoires, 2 défaites, enfin, même quand je fais 6 victoires et 3 défaites, je suis très content. Mais frère, les 12 victoires, j'arriverai jamais. C'est quoi ton jogging Il est trop beau. c'est écrit en gros. Tu, tu reconnais le swoosh Ok, euh... Non, là, c'est trop dangereux de mettre un golem. Parce que là, le problème, si je mets un golem c'est que toutes mes autres cartes, c'est Barbardelli qui coûte 6, la reine qui coûte 5. Mais là, j'aurais pu mettre un golem du coup, comme il met un géant. Mais en vrai, pas grave. Je vais défendre son géant. Là, aïe aïe aïe. Ok, elle reste. Oh, elle a même pas pris un coup. Oh, je suis trop content. Le géant, il va prendre cher. La mousquetaire, elle meurt. Attends, mais là, il y a un truc qui lui arrive sur lui, là, frérot. J'espère qu'il est prêt, hein. Oh, là, il y a un... Mais là, il y a un bus qui arrive, frère Bon, bah, adieu la tour, hein. Oh, bah là, frérot Le combat ne pouvait pas mieux commencer Bah, attends, mais je vais aller le 3 couronnes, hein. il <laughs> a trop le feu On a trop le feu Ça s'arrête jamais, frère bah là, je vais le 3 couronnes, hein Bah là, frérot Mais attends, mais frère Ce que j'ai envoyé à la base, c'était de la défense. À la base, je défendais juste son géant. J'ai failli prendre... J'ai failli le 3 couronnes. Il a pas abandonné, hein mais là <laughs> je pense qu'il est dégoûté Et en vrai de vrai les gars Je pense que là il a trop la haine contre moi c'est bon, laisse le géant, toi. Oh là là Mais gros, j'ai encore mis la reine invisible pile au bon moment, frère. J'avais pas envie de boule de feu la sortir. J'aurais peut-être dû. Hein. Ah, j'aurais... Bah, c'est bon, j'ai gagné. Trop facile. <laughs> Trop facile. Trop facile, les gars. On a à peine eu le temps d'arriver en double élixir. Ok, je suis à cette victoire Putain, je suis à 7 victoires, frère. Aïe, aïe, aïe, mon record. Mon record, j'ai jamais fait plus, putain. Oh, 5% de batterie, c'est la merde. Euh, ok. Attends, juste pour voir le mec que j'ai battu, il avait combien de trophées bah, attends, j'ai battu un monstre Wesh, il a fait une saison à 7000, frérot. Mais gros, je l'ai mis... Mec, lui, je lui ai mis une branlée. Lui, mais wesh. Mais... Oh Mais attends, mais il a fait une saison à 8000 gros, je l'ai atomisé. Lui, celui qui m'a battu, il est fort, mais sans plus en soi. Il est fort, hein, mais... Je... lui, j'aurais pu le battre, mais vas-y. Ok, lui, normal. Ok, lui, euh, ok. Aka Killer, putain, il m'a battu alors qu'il a beaucoup moins de trophées. 6000. 5300, ok. Putain, en vrai, je me bats quand même contre des gens chauds. Hein. Allez, les gars, cette victoire de défaite Putain, si je, si je réussis cette game, je bats mon record officiellement. Road to joueur pro. Venez, je lance une série de vidéos sur ma chaîne, je l'appelle Road to joueur pro. Et eh, frère, je trouve même plus d'adversaire à mon niveau. Il n'y a plus d'adversaire à mon niveau Je n'arrive pas à trouver un adversaire C'est comme la Coupe de France, une petite équipe peut en battre une grande, c'est beau. T'as plus de batterie, mais c'est en train de charger, mais le problème c'est qu'elle se décharge plus vite qu'elle se charge. Du coup, euh, là, euh, elle va tenir encore 4 euh, combats, je pense. Ok, on est con... Wesh. Mais attends, mais il est dans mon clan, lui. Il a créé un clan Michou. Mais attends. Attends, est-ce qu'il va essayer de me... Oh, il va essayer de me battre. Oh, c'est un mec de mon clan à la base Mais il a créé un clan Michou Oh, il m'a streamac, je suis mort S'il te plaît, laisse-moi gagner. oh, let's go, les barbares d'élite pile quand il met le molos Oh, ça peut faire mal. Dis-moi que la reine, je peux la re rendre invisible. Non, c'est mort. Oh, les barbares d'élite qui prennent à tour. Magnifique. La reine qui a bien gratté de son côté. C'est très beau, les gars. C'est très beau. On assiste, on assiste à un début de branlée. Mais le problème, c'est que lui, il connaît mon deck. Oh, la, la boule de feu, là, comment elle est belle. Oh, comment elle est belle. Oh, comment... Aïe, ça fait mal, ça. Attends, il y a trop de molosses, là. La machine volante derrière, faut la tuer. Putain. Bien joué. Franchement, bien joué. Le clone, je m'y attendais pas. En vrai, je suis bien. Mais laisse-moi gagner <laughs> Non, en vrai, je peux pas, en vrai. En vrai, c'est bien qu'il me laisse pas gagner. Mais euh, j'avoue, j'aimerais bien, j'aimerais bien, frérot. Euh, j'essaye de battre mon record. J'essaye de... Mec, si je me fais battre par un stream je pleure. Mais en vrai, les barbares d'élite, c'est trop fort. On parie combien Il va me la foudre. C'est sûr, il va, il va la foudre. Oh le chien. Oh fait chier, il en... Aïe aïe aïe Invisible Let's go Allez, fume le bûcheron et les molosses. Magnifique. Ah mais il prend ma tour hein. Ok en vrai j'ai l'avantage mais... J'ai l'avantage mais pour de vrai je suis pas confiant. Parce que... Il est quand même plutôt bon. En fait j'ai l'avantage mais... Depuis tout à l'heure il me rattrape. Voilà, je sens qu'il va envoyer un contre-pêche, frérot. Son clone, il l'a mis trop tôt, non En vrai, là, il a plus de tour. J'ai juste à bien défendre. Merde Pourquoi je l'ai pas mis invisible, frérot Je suis trop con. Ok, c'est bon, il y a la tour. Oh, le bâtard. Ah, j'aurais dû zap. Pourquoi j'ai pas zap pourquoi j'ai pas zappé frère Oh, j'ai trop mal joué, gros. Oh là là, et là, j'ai mal zap. Oh là là là là là là, les gars, c'est une catastrophe. J'ai trop mal joué. Il me laisse gagner Mais non Jure, il me laisse gagner, frère Oh, il est trop gentil Oh, il est trop gentil Parce qu'en vrai, j'aurais peut-être pu le battre, mais là, j'avais la pression. J'ai mon record J'ai mon record J'ai mon record Je suis un tricheur Non Mais non Une victoire qui a quand même un goût amer. Ouais, bah en fait, en soi, il suffisait que je zappe, sauf que j'ai trop regardé. Je sais pas pourquoi j'ai pas zappé. J'ai regardé ce qui se passait. Donc il suffisait que je zappe. Et, vas-y, je l'aurais peut-être euh, peut battu. Donc j'avais fait une erreur de merde. Mais attends, il m'a laissé gagner. Mais par contre, on est d'accord, c'était un mec qui était dans le clan. Il a quitté le clan il n'y a pas longtemps. Mais je suis persuadé il était dans le clan avant. <laughs> Merci le sang <laughs> Oh non, j'ai gagné grâce à un stream hacker. Oh là là là là. T'aurais pu gagner. Ouais, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu. J'aurais pu. Putain, mais il est trop chaud en plus, lui. Mais non. Thunder Harris, il a quitté, je suis deg. Putain, c'était un mec, il était dans le clan depuis grave longtemps. Il y a des mecs qui quittent le clan, je suis dégoûté. Ils, ils, quittent comme ça. Les mecs qui sont là depuis un mois, ils font « allô hop, T'es monstrueux vraiment. Oh, il est trop gentil. J'étais là, oui. Oh, le boss. Le boss. putain il a dit que j'étais monstrueux. Hein. Il a dit que j'étais monstrueux. Mais après, euh, je... sais pas s'il m'aurait battu à la fin. Vous pensez qu'il m'aurait battu à la fin On saura jamais, les gars. On saura jamais. Hop, on va demander un peu de la fournaise. Putain, c'est un crack. Rien que pour ça, allez, hop, t'es Allez, c'est bon. Allez. <laughs> bon, les gars. Allez. 8 victoires. C'est le record. Putain, mec, il manque 4 victoires. Et après, j'ai un badge. Quand t'as réussi 12 victoires en super défi, t'as un badge. Putain. Vous pensez que je peux le faire ou pas Allez, les gars. Ok, lui, c'est un gros joueur. Il a l'imote euh, du Molos euh, étourdi. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup, beaucoup de, de games en ce début de saison. <laughs> C'était sûr, frère. On s'est rendu... Oh je l'ai rendu invisible un peu après et du coup je l'ai bien gratté. Ok, j'envoie un golem directement. Pas de souci, il y a la boule. Oh, dommage, j'ai pas eu son petit esprit de feu là. Mais la boule de feu qui fait un bon taf sur les petits cochons. Les quatre petits cochons. On envoie la sorcière de la nuit qui peut faire mal. Le zap au cas où s'il a un dragon d'enfer ou une TDE. Il a un canon. Le canon en vrai les gars, il est, il est sous coté à mort. Dans le sens où en fait, il est beaucoup joué, mais en fait, il est vraiment trop fort. En fait, il a l'air nul comme ça quand tu le vois, mais il est vraiment trop fort. Oh, la sorcière de la nuit qui va faire très mal. Hein. Elle a bien gratté, ma petite sorcière, là. Euh, là, il va pouvoir rendre sa reine invisible. Alors, le but, la rendre un chouïa après. Ok, je l'ai rendu trop tôt. Sa reine, elle va fumer ma reine. Putain, j'ai le seum j'ai bien défendu les cochons. Ok. Les gars, pour l'instant, c'est plutôt pas dégueu. C'est un bon début de game. Les cochons en soi, j'ai euh, l'armée de squelettes pour les défendre. Wesh, déjà Mais attends, gros, c'est une blague. Mais attends, mais c'est un cheater. attends, mais frère, il a cyclé. Attends, il a cyclé trop vite. Après, j'avoue, il a esprit de feu, bûche, squelette et un autre truc. mais c'est abusé comment il cycle vite. Je pense que là, je vais les défendre avec les barbares d'élite, les cochons. Ah, il a voulu pré l'armée. Il a voulu pré l'armée. Mais là, je les défends avec les barbares d'élite parce que là, là, du coup, il a un rush qui arrive des deux côtés il y a une petite pression, tu vois. Ouais, là, il est mort. Là, mon frérot... Euh, là, mon frérot, je suis désolé, hein, bien joué. Putain, il défend. Hein. Attends, mais j'ai rien dit, là. Ah, la boule de feu qui arrive tard Non, ça va. Elle, faut pas calme. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon. Putain, elle gratte quand même. c'est bon. mais wesh Mais arrêtez de changer Oh, c'est bon 9 victoires Oh là là là là, les gars On est tellement loin eh, Par contre, on va avoir un coffre. On va avoir un coffre pour 100 gemmes. Hein. On va avoir un coffre, frérot. Encore 3 victoires, les gars. Fais gaffe que la tablette s'éteigne pas. Putain, j'avoue, la 3%. Venez les gars, on parle un peu. Venez, allez, on fait une petite pause. C'est la pub C'est la pub Let's go On va parler un petit peu, histoire que la tablette reprête de son énergie. Carrément, je vais la débrancher du stream et je vais juste la brancher pour qu'elle charge. Comme ça, elle va charger plus vite. Voilà, la tablette est en train de charger, les gars. On fait une petite pause, tranquillement. Euh, les amis, on est à 9 victoires. J'ai plus le droit à l'erreur. C'est chaud. Ça, c'est chaud. Euh, putain, j'ai plus d'eau. Bah, vous savez quoi, je vais aller chercher un peu d'eau. J'arrive dans deux minutes. Ça a été ta prise de sang. Ah ouais, je vous ai pas expliqué. Bah, je vous expliquer Bam Les amis, les amis, les amis, les amis. Alors attendez. Go troll, arrêtez de me troll. Putain, y est encore qu'à 3%. En vrai, 3% là, c'est pas assez. Hein. J'ai fait une prise de sang aujourd'hui, c'est vrai. Les gars, ma prise. Regardez, j'ai un petit. Est-ce que vous le voyez J'ai un mini point de sang. J'ai un petit point rouge là un tout petit point rouge. Mais en vrai, la prise de sang, en vrai de vrai, j'étais un peu stressé. Je vous dis la vérité. Euh, le moment où j'étais en mode, tu sais, j'ai été voir euh, l'infirmière et tout, machin, ouais, je vais faire une prise de sang et tout. Elle m'a dit, suis-moi. Je lui ai donné les papiers. Elle m'a dit, ok, suis-moi, euh, on, va aller, on va aller faire ça tout de suite. Là, j'ai commencé à avoir la, petite pression qui monte en mode. Parce que moi, j'ai jamais fait de prise de sang. Mais en fait, c'est rien. En fait, une prise de sang, en vrai, c'est tranquille. En vrai, c'est tranquille, c'est rien, c'est pas grand chose. Par contre, euh, par exemple, don du sang, bah, c'est. T'as vu, c'est un peu plus. Tu vois, je pense que. Je crois qu'après, il faut manger ou quoi que ce soit parce que tu sais, tu peux avoir un peu la tête qui tourne parce qu'on te prend quand même beaucoup de sang, tu vois. Mais prise de sang, ça va, c'est juste, on prend un peu de sang pour analyser. Alors que don du sang, bah on, tu donnes du sang, donc là forcément tu prends plus de sang. Mais euh, ouais, moi j'avais un peu peur, moi. Moi j'avais un peu peur. Moi j'étais en mode, attends, prise de sang, frère, j'ai jamais fait de ma vie, euh, machin, machin. Mais en fait, en fait, c'est tranquille. En vrai, tu, ça fait un peu, ça fait mal, mais ça va. En fait, c'est une douleur. En fait, la, douleur est chiante dans le sens où tu sais ce qui se passe. Parce qu'en vrai, ça fait un peu mal. C'est, mec, je te jure, on te pince comme ça, ça fait aussi mal. Ça aussi mal qu'un petit pincement comme ça, tu vois. Sauf que tu sais ce qui se passe. Et du coup, c'est un peu, t'as vu, c'est un peu, t'es en mode, vivement que ça s'arrête là et elle est en train de m'enlever mon sang, tu vois ce que je veux dire ou pas Genre, euh, ça, fait, ça fait pas trop mal, mais comme tu sais qu'on te prend ton sang, bah ça fait mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est dans ta tête en fait. Dans ta tête, tu te dis Ah, c'est horrible, c'est horrible, arrête. Mais en vrai, ça va. Et euh, ouais, du coup, je suis en train de parler avec la pharmacienne. D'un seul coup, je sens. Ouh, je sens que ça commence à me rentrer dans le corps là. Je fais. Hum, hum, ça va un peu profond. Hum, ça commence à tirer. me dis Ah T'es en train de prendre mon sang là <laughs> On était en train de parler à la base À la base on parlait et tout Elle m'avait reconnu de danser avec les stars Donc on parlait de danser avec les stars Et là, euh, frérot, comme ça, elle dit pas bonjour à prendre mon sang, frérot, calme-toi, dis bonjour, et dis-moi que tu vas, tu vas prendre mon sang, enfin, j'en sais rien. Là, elle est là, ouais, du coup, danser avec les stars, hop là, grosse aiguille dans le bras, euh, ouais, quand même. C'est pourquoi, eh, vous m'avez fait trop rire les gars, vous m'avez fait trop rire. Parce que j'ai dit que je faisais une prise de sang et j'ai eu plein de messages en mode euh, en mode ah ouais t'es comme ça coquin et tout machin. Je tombe mais qu'est-ce qui me parle Parce que moi à la base je fais une prise de sang c'est pas du tout pour ça, hein. ça ça rien à voir les gars ça a rien à voir. C'est euh, en rapport avec je vous jure je vous jure c'est ma banque qui veut que je fasse une prise de sang. En gros c'est bizarre mais c'est ma banque, ça n'a rien à voir, du coup, là la ça n'a rien à voir. Et euh, les gens étaient en mode, ouais, t'es un coquin, machin et tout. Du coup, je me suis dit, je me suis dit, mais comment ça euh, Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte euh, C'est quoi le rapport là Je comprends pas, je fais une prise de sang, comment ça, je suis un coquin, machin. et en fait, et en fait, bah oui, parce qu'en fait, pour faire des dépistages et tout, machin, pour les MST, euh, faut faire une prise de sang. Et du coup, c'est comme ça que tu sais si tu peux faire l'amour sans capote. <laughs> et du coup, tout le, tout, tout le monde était en mode Ah ouais, ok, la Saint-Valentin, ça va se mettre bien. Vous êtes des gamins, eh, vous êtes des gamins. Vincent Masson, t'es 5 euros. Merci Xavier, 10 dollars canadiens, voilà de la force pour ton défi. Allez les gars, putain mais la tablette elle charge pas frère, elle est à 4%. Elle est à 4%. Faut attendre qu'elle charge, mais elle est qu'à 4%. On attend 5 minutes. Dans 5 minutes ça devrait aller. Mais euh, en plus là j'étais dans un bon mood, je jouais plutôt bien. J'ai pas envie de faire n'importe quoi là quand je reprends. Ta story où tu fais genre de t'écrouler m'a fait beaucoup rire. Ah ouais Vous avez vu mon TikTok qui est sorti là ou pas Vous avez vu ou pas Attendez, je vais aller voir un peu. Je vais aller voir les commentaires de mon TikTok. C'est une OP, c'est une OP McCain. Mec, en vrai, c'est Gizzy qui a fait le son. Il est trop d'art le son. J'ai utilisé le son pour faire une cabane à New York. Ok. Ok. Je déteste les pubs, mais ça ne change rien au fait que ce mec est incroyable. Bah merci mon ref. Bah je suis... Putain, il a dit que j'étais incroyable carrément. Bah merci mon ref. Je reviens demain voir si mon com a percé. Eh, les gens qui disent ça, ils sont trop chiants. Mes TikTok, dans tous mes TikTok, le top commentaire, c'est... C'est ça. C'est... Dans deux heures, j'aurai percé. Je reviens demain, j'espère que j'aurai percé. Et eh, wesh, les gars, faut percer avec un truc. Dites un commentaire intéressant et là, vous percez. Plutôt que percer en disant J'espère j'aurai percé. Mec, c'est trop nul de percer pour percer. Je sens la nouvelle traîne d'arriver En même temps que j'écris le commentaire, je reçois une notif comme quoi il fait un live Clash Royale. <laughs> ah ouais, bah ouais. J'avoue, j'ai lancé le live juste après le TikTok. J'attends que mon compère je reviens demain. Alors, lui, je réponds. Ta gueule. <laughs> tu m'as donné trop faim. Toujours aussi un MDR. Ok, bah les gens qui font mon TikTok, ça fait plaisir. En vrai, là, j'ai... Euh, les gars, j'ai traîné sur TikTok, là, j'ai eu euh, trois autres idées, là. Là, j'ai trois idées de TikTok. Je vous jure, ils sont trop bien. Hum, hum, hum, à Calais, c'est chaud avec les CRS, mortiers, fumigènes, etc. Et à quoi Il se passe quoi, les gars Eh, mais vous savez que moi je suis trop déconnecté du monde. Hein. Et eh, je suis trop déconnecté du monde. Tout ce qui se passe dans le monde, moi je suis au courant de rien, frère. Mec, je suis au courant de rien. Eh, des fois on me dit euh, Ouais, euh, t'es pas au courant, nouveau pass sanitaire, machin. Je suis là, je suis en mode Ah bon <laughs> Ok, moi j'avais une dose. Enfin, je comprends pas. Enfin, je sais pas, c'est quoi le. <laughs> on est où là du coup, il y a quoi Merci Justine pour tes 2 euros. Merci, on est venu de Normandie pour te voir. Comment ça Justine Je t'ai croisé devant Web Etienne, merci pour tes 5 euros. <laughs> T'es au courant pour la Russie et l'Ukraine Il y a quoi la Russie et l'Ukraine Ukraine vs Russie. Il y a quoi <laughs> je suis au courant de rien. Je, suis au courant de rien. Troisième guerre mondiale. <laughs> Arrêtez, wesh. Vous êtes pas drôle. La guerre. Ah non, pour de vrai Ah, mais c'est pas une blague. Possible guerre. Une guerre se prépare. Ah, mais c'est pas drôle. <laughs> je crois que c'est une blague. Par contre, oui, c'est vrai <laughs> attendez, je rigole de nerf là. Attendez, attendez. Le Grand Gilet a fait une vidéo sur Ukraine vs Russie. <laughs> Les gens ils disent ça comme si c'était un combat de boxe. Ukraine vs Russie. Attendez, attendez, attendez. Ukraine-Russie. Putain, j'ai rien suivi, frérot. Ukraine-Russie 2022. Mais on est où là oh tensions militaires et diplomatiques. On est dans la merde. Mais on est dans la merde. Mais pourquoi Il se passe quoi en fait Pourquoi ils veulent faire la guerre Eh, faites l'amour, pas la guerre Pourquoi ils veulent faire la guerre J'en ai marre de ces pays qui veulent faire la guerre J'en ai marre Troisième guerre mondiale, la France va sûrement aider l'Ukraine. Oh ouais, frère. moi, je suis pas chaud. Hein. Il faudra que tu ailles combattre. <laughs> imaginez, imaginez les gars, demain je reçois un courrier. Vous êtes demandé euh, au front, machin. Euh. mec, je pleure. Hein. Non, arrêtez parce que là on rigole, mais c'est pas drôle. Euh, le Covid, quand il est arrivé, on rigolait de la même manière. On disait, hey, imaginez, ah, va falloir, mettre des masques, hey, imaginez, on doit rester tous chez nous. Euh, euh, bah, c'est arrivé. En vrai, j'ai trop peur. Moi aussi, j'ai trop peur. Inutile de trop s'inquiéter sur un sujet qu'on maîtrise pas. C'est vrai. Lui, il a raison. Lui, il a raison. <laughs> le, le va se battre. <laughs> <laughs> Et eh, moi les gars, moi les gars, je peux aider mais que sur Clash Royale. Sur Clash Royale, peut-être que je peux être un bon soldat, mais c'est tout. Au pire, j'avoue, venez, on fait la guerre sur Clash Royale, les gars. Venez, on fait la guerre sur un jeu vidéo, c'est pareil. Sauf que personne meurt. Mais on fait la guerre sur un jeu vidéo. Celui qui gagne la guerre dans le jeu vidéo a gagné. Ouais, on fait une simulation de guerre. On fait une fausse guerre en simulation. Donc on envoie le nombre de soldats, machin, mais en simulation. Celui qui a gagné la simulation de guerre a gagné la guerre. Plutôt que tuer des gens. C'est mieux, frère. Les gars, vous êtes d'art, non hein. J'ai une putain d'idée. Pourquoi il faut tuer des gens pour dire j'ai gagné C'est nul. Tu seras général de l'armée française de Clash Royale. Non, il y a des gens meilleurs que moi. Je serais un soldat, moi, c'est tout. On est à combien, là 5%, putain. 5% de batterie. Ça charge pas. Hein. Ferme la tablette, ça va aller plus vite. Mais elle est éteinte, là. Enfin, elle est pas éteinte, mais elle est en veille, quoi. baisse la luminosité. En vrai, 5%, ça passe. 5%, les gars, on peut faire 5 euh, combats. Moi, je pense qu'on peut jouer, hein. On reprend ou pas Tu nous feras des vlogs. 24 <laughs> heures en guerre. Mais vous êtes des fous, vous. La posture garçon, c'est pas digne d'un gentleman, mes frères. Frère, c'est ça les, les, postures des... C'est ça les nouveaux gentlemen. Les nouveaux gentlemen, ils s'installent comme ça, frérot. Moi, je t'explique. C'est comme ça les nouveaux gentlemen. Merci Dylan pour tes 2 euros. J'ai le Covid, je pars pas moi. Merci Katsulio, merci pour tes 10 euros. La Russie veut récupérer ses terres qui sont maintenant à l'Ukraine. Ah mais c'est vraiment une question de territoire. Frère, les guerres territoriales. C'est nul. Ça fait flipper la guerre, ça fait flipper frère. Bon, euh, changement d'ambiance. Allez, on reprend Clash Royale. Allez, let's go. <laughs> let's go. Allez, venez, on s'amuse, c'est un peu mieux. Putain, venez. Vous c'est pour ça. C'est pour ça que je suis déconnecté du monde réel. C'est pour ça, je ne regarde aucune information, gros. Ça rend dépressif. J'en ai marre, j'en ai marre. Allez, c'est parti. Purée. Bam. Merde, je me suis trompé. Voilà, c'est mieux. Oh, y a pas le son. Putain, à chaque fois, il y a des bugs de son. Hop là. Tac. Tac. Clash Royale. Le son va revenir. Let's go. Vous allez voir l'écran. Hop là Merci mon pote Hop là Les gars, on est palier 23. Bon, le palier 30, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive, ça arrive. Allez, 9 victoires de défaite. Putain, les gars, il faut pas perdre c'est parti. Il faut pas perdre, s'il te plaît. Oh bordel, on est contre qui On est contre Stronger. C'est un son de... C'est un son de... Mm, de... Euh, de Daft Punk, ça. Allez, c'est parti. Archer fond map. Ok, il envoie le roi squelette. Pourquoi pas T'envoies un champion, j'envoie un champion. J'aime pas les gens qui, qui, jouent roi squelette parce que roi squelette, je trouve que c'est une carte skillée. C'est une carte que tu joues quand tu sais jouer. Ok, là, la mamie sorcière, je mets l'armée de squelette de ce côté-là. Aïe Oh, les voir est en vie. Petit, petit Ok, on envoie un golem. Ah mais j'aurais joué la boule de feu la mamie sorcière. Pourquoi je l'ai pas boule de feu en fait pourquoi je n'ai pas boule de feu la mamie sorcière au lieu d'envoyer une armée de squelettes à droite Là j'ai envie de boule de feu. Oh le con Oh ça passe Oh j'ai eu peur Là elle elle va être relou Mais c'est bon Elle focus le golem Oh le bâtard Attendez en vrai les gars ça va être la merde Oh là là, elle transforme tout le monde en cochon. C'est une blague là. Euh... Putain. Les gars, ça va être pas très simple cette game. il a bien gratté. Hein. Putain, mais t'as vu là, j'ai que ma boule de feu. Je peux rien faire, frère. Fais chier, quoi. Mais il fait exprès que pour que je boule de feu et après il envoie sa mamie. Oh, le chien. Oh, il va envoyer la mamie derrière. Oh, le chien. Mais il va me fumer là il lui faut une bonne petite boule de feu dans la tronche. Putain. Aïe Hop Oh le bâtard Ah oh, le chien, sa mère, je suis foutu. Il a plus sa bûche Putain, mais gros, c'est une blague, mais c'est une blague En plus, j'en vais avoir des lits sur les cochons Oh là Attends. Oh, le chien avec son pêcheur. Son pêcheur de mort, là. Mais là, je peux rien faire, frère que je fasse quoi Bah ouais, bah il va boule de feu. Il me boule de feu même pas, c'est humiliant. Limite, j'aurais préféré qu'il me boule de feu. Oh les gars, je pouvais rien faire, je pouvais rien faire, je pouvais rien faire. Putain. On était si près du but. Il est même pas... Mais il est même pas très fort Je suis dégoûté. Les gars, je suis dégoûté. Non Je suis deg On était presque Il manquait 3 victoires, quoi Bon, après, on est passé de 7 à 9. En vrai, j'ai battu mon record. Hein. En vrai, les gars, je me suis amélioré, non ça veut dire que je me suis amélioré. Les gars, j'ai battu mon record de victoire. Euh, 6090 trophées, c'est pas mal du tout. Elle, eh, je vais pouvoir l'améliorer. En vrai, c'est concluant, c'est concluant. Oh, par contre, là, j'ai un coffre, frérot. Oh, j'ai un coffre, mon gars. Oh, il fait du bien, ce coffre. Oh, or. 55... Il y a combien de cartes, déjà Il y en a 400, je crois. Ok, magnifique. Imaginez, on a un champion. Mais attends, c'est possible, ça Attends, en vrai, en vrai. Ok, 67 électro-esprit, pas mal. Ah ouais, non, en vrai, faudrait qu'on ait toutes les communes. Parce que c'est 5 cartes pour avoir un champion. Là, faudrait qu'on ait toutes les communes ou toutes les épiques ou je sais pas. Non, mais on n'a pas tout. Ah, dommage Au moins une légendaire On a toutes les communes, là. Ok, on a toutes les épiques. On a toutes les rares. Et on a la légendaire Let's go Petite légendaire qui fait plaisir, frérot. Ok, une voleuse. Vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas Comment s'est fait voler la victoire <laughs> J'ai trop le seum. Merde, quoi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, je suis une clé. Attends. Ah, mais Thunder Harris, il est revenu. Pourquoi il était parti Thunder Harris, euh, je pense que je vais, je vais le virer. Parce que j'aime pas les gens qui font des allers-retours. J'aime pas trop les gens, ils font des allers-retours dans le clan, c'est trop chiant. Donc j'avoue, j'hésite un peu à le virer. Euh, Neuro, Neuro, on l'a jamais vu. Neuro, bienvenue frérot. Bienvenue les gars, bienvenue, bienvenue, bienvenue. On est 50 dans le clan. Quel clan de folie. Quel clan de folie. Bon, je fume qui là Je fume qui J'ai envie de fumer des gens. Mes défis, euh, je peux fumer personne. Ah, attends, dans mes amis, il y a Kitko. Oh, il y a Piware. Oh. Attendez, je suis moi le ouf. Viens là, Walouf, Je vais le fumer. Vous croyez qu'il accepte ou pas Je le fume. Imaginez, je 1v1 Walouf je crois qu'il veut pas. Là, ah, il a peur. Il a peur, je comprends, je comprends. Attends, il y a Piware qui joue. Venez, je le 1v1. Il joue quoi comme deck Attends, il est en train de gagner là Oh, il est en train de le fumer. Attends, Piware, il joue méga chevalier, sorcière de la nuit. Il joue tornade, Piware. Tornade, c'est une carte un peu skillée, hein. Ok. Il va repartir en push méga chevalier, sortir de la nuit, c'est sûr. Il y a trois cartes qu'il a pas joué, le frérot. Hein. Ouh. Le combat de méga chevalier. Ouh, le... Mais attends, mais ils ont le même deck. Wesh, il y a tellement de chauves-souris là chez Beware. il a, créé une nouvelle carte, l'armée de chauve-souris. Et le mineur pour tanker tout ça. Oh, c'est beau. Oh, le 3 coucou. Oh, le 3 couronne. Facile. Facile. Beware quel monstre. Venez, je le fume. Eh, venez, je fume. J'ai envie de le fumer, gros. Viens te battre, Beware. Viens te battre. Oh, le ouf. Walouf, il veut me tester, mais il sait pas, il sait pas. Oh, alors là, les gars, on lui souhaite bonne chance. Souhaitez-lui bonne chance. Dites tous bonne chance, Walouf. Je vais l'atomiser. <laughs> les gars, je suis pas serein. Euh, on va voir, on va voir, on va voir. Putain. Bûcheron. Ça, ça peut bien défendre les barbares d'élite ou le PK s'il les a pris. Euh... géant ou pas En vrai, géant il sait le défendre, c'est sûr. Je le prends quand même. Balek, oui. Balek. Séisme. Oh là, les gars, vous êtes pas prêts. Oh, les gars, vous êtes pas prêts. Ça va, mes gobelins Et eh, vous êtes des chiens. Arrêtez de m'appeler le gobelin. Attends, il prend grave son temps, là. Il prend grave son temps, frère. En vrai, j'ai un bon deck, hein. Ah, je vous jure qu'en vrai, j'ai un assez bon deck. Good luck. Mec, je suis contre le putain, c'est la merde. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée ce que je viens de faire. géant début de game, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais c'est envoyé. Maintenant, il va falloir assumer, frérot. Je crois qu'il pouvait pas prendre la bûche ni rien parce que c'était moi. Ah mais j'ai oublié, l'électrogéant, il est fume les fripons. Ah, elle, elle est trop relou. Elle, en défense, elle est trop forte, elle stun. Aïe, il va arriver trop tard. Et eh, merde. Ok, euh, je pense que là, en termes d'élixir, lui, il est bien. Et moi, je suis pas très bien. Ah, je pense qu'il a pris Canon et Cavabellière pour défendre mon électro. Et que ça va très bien défendre. Allez, la sorcière, je compte sur toi. non, mais il a de la chance. Il a de la chance. C'est de la chance. <coughs> c'est bon, c'est bon. Dans, en élixir x2, je le fume. Élixir x2, je le fume, frère. C'est bon, c'est bon. Hop là, vas-y, la mousquetaire. J'ai même pas peur. <laughs> J'ai même pas peur. Encore les fripons. Hop là, on voit un canon là. Putain, il a pas mis de canon. Oh le bâtard Putain. C'est pas possible. Ah, mais je suis con, j'ai ça pour des... Je l'ai envoyé trop tôt. Hmm, oh, je l'ai envoyé trop tôt, Fais chier. Mais... Mais je fais trop d'erreurs. Non, mais parce que j'ai la pression. C'est de la triche. C'est juste que j'ai la pression. Oh, le chien. Putain, mais c'est pas possible. Oh, le gobelin sarbacane qui gratte Ça suffira pas Oh là là, il m'a fumé. Mec, il m'a atomisé. Hein. Mais pourtant, son deck, il est nul, je comprends pas. Il m'a atomisé avec un deck trop nul. Putain <laughs> les gars, faut pas le tester. Non, mais faut pas le tester. Bien joué, là, bien joué, le ouf. Faut pas le tester, les gars, il est au-dessus de nous. <laughs> L'élève a encore du chemin à parcourir. <coughs> Il est, trop fort. Oh, il est confiant, il m'en renvoie. Ok, alors là, ok. Ok, alors, non, là, ok. Là, il cherche. Non, là, il, là, il fait trop le mec. Là, frérot, c'était le combat trop. J'ai analysé. J'ai analysé comment il faut jouer. Tu m'as appris des choses, le ouf. Maintenant, c'est à moi de t'en apprendre. Tu vas voir, frère. T'es pas prêt à ce que je vais lui mettre. Est-ce que je prends ça Non. Je prends les Je prends les gardes, je prends les gardes. La sorcière, il a pas le sort de foudre. Euh, oh, le zappi s'il a pas ce qu'il faut, ça va faire très mal. Oh merde, je prends quoi là Déjà, s'il a géant ou géant royal, mon zappi va faire un taf monstrueux. Et je prends ça pour gratter. Allez. Alors là, frérot. Alors là, frérot. Il est fini. Il est finito. Walouf, t'es finito, frère. Bonne chance. Il streamac. Non, je pense qu'il a pas besoin de ça. Hein. Oh le bâtard. C'est bon, il y a la Tesla. La Tesla, elle counter parfaitement le cochon. C'est magnifique, les amis. Hop là Ah, la foreuse qui arrive un peu tard. Moi, je veux juste que la foreuse... Voilà, la foreuse, elle tente la sorcière. Mais la sorcière, elle s'est fait tuer de toute façon. Putain, mais il a bien défendu, là, quand même. Ok, la voleuse, très bien. En vrai, là, j'ai un peu ses contres. Hein. J'ai la Tesla pour contrer son cochon. J'ai euh, les gardes pour contrer la voleuse. Après, lui, il a un deck qui cycle. Ouais, voilà. Et là, mon zapi va être trop long. Pourquoi j'ai mis le zapi Je suis trop con. Bon, ça passe en vrai. Il a mis deux coups. Oh, le bâtard. Oh, il a raté sa roquette. Oh, il l'a raté. Après, en vrai, ça va. C'est 6 élixirs pour 6 élixirs. Mais il a quand même raté sa roquette. Putain, attendez. Parce que je crois qu'il a la Valkyrie pour défendre ma foreuse. Ah non, c'est la voleuse. Il a la voleuse pour défendre la foreuse. Par là sa mousquetaire va saouler un peu. Hop là La mousquetaire on n'en parle plus S'il envoie le cochon, j'ai la Tesla Il envoie le cochon c'était sûr La Tesla je l'ai pas très bien placée mais en vrai elle fait le taf quand même Et je savais que si je la plaçais minutieusement je pouvais me louper en fait J'ai préféré pas prendre de risques Bon le Zappy je sais que si je le mets il va foudre Hop là. Magnifique flèche. Ça part sur une foreuse. Et là, mec, là, il va avoir trop le seum. Oh, il a pas mis sa voleuse. à temps. j'ai trop le seum. J'aurais kiffé il mettre sa voleuse juste avant. En vrai, là, je peux lui mettre un peu la pression, je pense. Hein. Oh, le bâtard. Ok. Il a roquette. Il a décidé de roquette la, sorcière. Du coup, je mets le zap. Tesla, très bien placé, frérot. Putain, il a les relous. Oh, fait chier, mes flèches, elles ont servi à rien. Attends, mais là, c'est serré, hein après, j'ai un peu ses contres. Oh, le bâtard, il va me gratter à la roquette. Oh non Oh non Ah J'ai plus ma Tesla, j'ai plus rien Carrément, j'en ai oublié son cochon mais mec, il joue trop bien, mais il joue trop bien, mais c'est pas possible, frérot, il y a zéro erreur, il y a zéro erreur, il cycle parfaitement, il me met la pression, il joue plus son cochon pendant 10 minutes, donc j'oublie qu'il a un cochon, et au final il me rush au cochon. Putain. Putain, il est chaud. Encore 3%. Putain, il est chaud. Non, ah voilà, ouf, il est trop fort. Je te laisse tranquille, relou T'es trop fort pour moi. Oh, Piware, il s'est fait allumer. On va faire un truc. Il est en live, Piware, ou pas il vient de se faire allumer. Hop. Les choses sérieuses commencent, Piware. Les choses sérieuses commencent. Maintenant que tu sais jouer, frérot. Bien, on va se battre. Pourquoi je sens qu'il va pas accepter Il est en live ou pas Dis-moi qu'il accepte. Ah, il est pas en live. Oh, il a accepté Oh, il a accepté Oh la la la la la Les choses sérieuses commandent. Eh, en vrai, sachez que c'est mon premier combat contre Beware. Hein. C'est mon premier combat contre... au oh, bordel bah bien sûr je prends le golem frère Comment ça j'hésite Comment ça j'hésite C'était plus un au oh, bordel de let's go j'ai le golem On prend les gardes Oh euh, En vrai moi les électrocuteurs je les kiffe de ouf hein. Les électrocuteurs. contre là, j'ai un deck qui coûte cher. Euh, voleuse. Je vais prendre voleuse, sinon mon deck il coûte trop cher. Allez, c'est parti. Mon premier combat contre mon frérot. Bonne chance. Il est pas prêt. Il sait pas comment je vais lui rouler dessus. Frérot, j'ai mon golem. T'es foutu Carrément, j'ai envie de... Eh, vas-y, les gars. Hop là Je vous jure, c'est rentable. Non, mais parce que la princesse, je l'aime pas du tout. Attends, il défend pas ça Mais attends, mais c'est un malade. Attends, la voleuse, elle va se faire tuer, là. Ok, ça passe. Mais il a vraiment pas défendu la machine volante. Oh. Il défend pas la voleuse. Oh là là là là là là. ouais. oh ouais, non, là, c'est là ça change de wall Hein. Là, passer d'un wall à un Piware, il y a une différence. Mais après, lui, je crois, il y a des cartes qu'il connaît pas encore en même temps, le pauvre. Son molosse, je vais l'atomiser, frérot. Oh, le prince ténébreux, dommage, il a peu la princesse mais c'est trop cheaté le fait qu'ils sautent au-dessus euh, des, ponts maintenant, les princes ténébreux. Enfin, les princes. Et là, mon pote, il va devoir défendre eux. Et moi, je peux directement envoyer un golem. C'est parti, mon frérot Super combat, j'ai gagné <laughs> Je fais trop le mec. Imaginez, mais en vrai, il va me surprendre, je vais pas être prêt. Après, la voleuse derrière le golem, je suis pas sûr que c'était un bon choix, mais bon. En fait, j'ai rien pour accompagner le golem, moi. Je suis en train d'y penser, là. J'ai un golem, mais j'ai rien avec. Ok, le prince ténébreux qui est complètement keblo. Petit sort de foudre. Bah là, je suis bien, hein. En vrai, là, les gars... Euh... Attends, il a vraiment poison mes golemites là ça se voit, il a pas l'habitude de se battre contre le golem, Piware. Mais si en vrai il est à 5000 trophées, il connaît toutes les cartes. Oh là là là là là là, il défend pas mon golem, il est fou. Il est... Oh le bâtard. Putain, le bourreau il défend trop bien par contre. Là il se défend pas son molos. Mais en fait du coup il est obligé de défendre et il peut pas accompagner le molos. Et du coup frérot il prend cher Oh, le poison, il l'a raté ou je rêve Hop, on envoie tout ici. Ah, fait chier. Putain, je l'ai pas trois couronnes. Oh, je voulais trop le trois couronnes. Oh, je voulais trop le 3 couronnes, je suis dégoûté Je suis dégoûté, je voulais trop le 3 couronnes Oh, il est trop mignon Il a perdu, il me dit bien joué Il est trop mignon Tu dis pas bien joué Oh, il y a Inox pensez qu'il accepte ou pas Alors là, frérot, vous pensez qu'il accepte ou pas Oh, je vais lui mettre. Oh, il va avoir trop le... Oh, il a accepté Oh, le bâtard, il a le golem Oh, j'ai trop le seum, il a le golem. Oh là, elle eh là, elle eh là, les gars, je connais Inox. Là, là, il est content, il se dit, ah, il va avoir Michou, je vais lui mettre et tout. Je vais le fumer. Vous êtes prêts ou pas Je vais l'atomiser, Je vais l'atomiser. Je pense qu'il est pas prêt, hein. Putain, je prends quoi là En vrai, je prends les, électrocuteurs, je les prends tout le temps, je les aime trop. Euh. Hmm. Attends, il est à côté là. Je vais prendre le gel Il va pas s'y attendre <laughs> Je prends quoi en vrai Oh putain. Ça, ça peut être trop fort. Mais j'ai pas vu ce qu'il pouvait prendre. Ça, ça peut être trop fort, mais j'ai pas vu ce qu'il pouvait prendre. Vas-y, en vrai, je prends la mamie sorcière. Ah, t'as vu s'il a pris l'armée de squelette Shuguchi. ça euh, pour cycler. Ça, au cas où si je sais pas ce qu'il a, mais ça peut être bien. Ça, c'est trop fort. En vrai, j'ai pas un deck de malade. Hein. Ah les gars, je vous dis, j'ai un deck, j'ai pas trop d'attaque. J'ai un deck défensif quoi. J'ai un deck défensif grattage. On va voir, on va voir, on va voir. C'est parti, bonne chance frérot. Ouh, le bouliste. Bouliste, j'aime pas, frère. J'aime pas jouer contre le bouliste. Mais en vrai, attends, le bouliste, il me counter de ouf, non oh. Mais attends, je suis dans la merde, là il a PK gros. Aïe Ouh, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud Ok, magnifique Ah, le bâtard Attends, mais le bouliste, il va me rendre fou Euh, euh... les gars, je peux vous dire un secret là, je suis pas serein. Je vous dis un secret, hein. je suis pas serein du tout. C'est la méga merde. Mais attends, mais les gars, c'est la merde. Ok, toi, tu passeras pas par contre. Désolé, mon pote. Attends, on va passer là. Non, c'est bon. Sauf que là, il va envoyer le PK. Et je peux rien faire. Comment je passe là J'essaie d'analyser, hein. Je vois pas, hein. Toi, tu vas die. Oh, le chien Oh, ça gratouille Oh, ça gratouille. Ok les gars, on va devoir gratter hein. Ça va être un petit gratte le plus. Putain mais lui il me rend ouf. Ah mais il a grave en enfer Oh, la machine volante encore en vie. Ok, il est obligé de BDF. En vrai, j'arrive à lui mettre la pression. putain, le combat chiant, toi Ah, elle, elle va faire mal. Aïe Aïe Aïe, frérot Putain, mais c'est pas possible, frère Je peux pas battre contre lui, frérot Putain, mais c'est son bouliste qui me rend ouf, en fait La vie que son boulis, il me rend ouf. Putain, le chien On a battu quoi C'est trop nul. C'est pas un vrai combat. C'est pas un vrai combat, frérot. C'est pas un vrai combat. Frérot, euh, le combat il est même pas terminé, c'est pas un combat ça, c'est pas un combat, c'est un entraînement, c'est quoi Bah oui, on va la refaire, euh, bien sûr, bien sûr, et là je vais te rouler dessus, et là je vais te rouler dessus, frérot Mais en vrai il m'a bien, en vrai il m'a géré, en vrai, en vrai il m'a bien counter, il m'a bien counter. Mais les gars, je, vais le fumer, je vais le fumer. Mais j'ai trop le seum parce que là, il va être en mode Ah, je t'ai battu. Ah. Enfin, voilà, faire une inox. Ok. J'analyse, j'analyse. J'analyse les cartes qu'il peut prendre. Ok, pas de problème. Pas de problème pour l'instant. Il peut reprendre le PK. Il va sûrement prendre le PK, je ne sais pas. Je prends le canon. Canon, ça défend très très bien. Petit sort de foudre, ça c'est aux petits oignons. Oh putain, mais il peut encore avoir le golem, mais c'est un château Ça, pour défendre et contre-attaquer aux petits oignons, un bébé dragon et électrocuteur. Pêcheur, il est fort, par exemple, s'il prend le golem, mais... J'aime pas trop, moi. Bon, vas-y, je le prends. Il va falloir que j'apprenne à le jouer. Hein. Thompson Ah non, j'ai... Euh, vas-y, j'ai le canon Ok, j'ai un deck... Euh, ouais, ouais, <laughs> on va voir. On va Là, j'ai plus pris pour le contrer que pour, euh, pour moi jouer. Il y a un deck qui le contre, quoi. Ah, mais il a pris ça Ok. Je pensais pas il allait prendre le cochon. Hop là. Petit sort de foudre, le truc qui remet un coup en plus. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, il a repris le PK. Il a... Mais mec, il aime trop le PK. Hein. En vrai, ça m'arrange qu'il ait pris le PK parce que là, j'ai trop de défense. Là, le PK, il peut rien faire. Putain, le poison. Le poison, il a un peu bien joué quand même. Oh, la bûche, elle est de trop, frérot. Ah, j'aurais du tornade pour envoyer le cochon sur ma tour du roi. Bon, après, tu me diras, il est bien défendu. Hein. Là, il va pas pouvoir passer. Hein. Là, les gars, il va, il va péter un plomb. Je vous le dis, il va péter un plomb parce qu'il va pas pouvoir passer. Je sais pas si j'ai bien fait de la mettre. Il la défends pas Ok. Il envoie un PK un peu tardif. Il va sur mon poison. En vrai, s'il boison les, électrocuteurs, mais pas les gardes, c'est bénéfique pour moi. Parce que les électrocuteurs, c'est pas grave. Alors que les gardes, le PK, il est obligé de mettre 6 coups. Mais en vrai, là, il est dans la merde. Hein. Son PK, il peut pas avancer. Hein. Eh oui, frérot. Là, il va péter un pont. Là, les gars, je connais Inox. Hein. Il va péter un pont. j'ai juste envie qu'il envoie un cochon et que je le mette ici. Putain, je sais pas quoi faire là, frérot. Oh le PK Oh le PK qui arrive Bon mon pêcheur il a servi à rien du tout Mais au moins il était là Le cochon qui se prépare Même pas hein encore une fois, il a laissé les gardes tout seul Ah, fait chier, ça a tué mon... Bon, mon sort de foudre, là, il était nul à chier. Hein. On se le dise. Hop là Ah, les gars là j'ai gagné en vrai hein. Ah fait chier ça va pas taper. Attends en vrai j'ai pas gagné En vrai j'ai pas gagné Mais hey il s'est amélioré le con Je vais jouer sérieux deux minutes parce que là C'est quoi ce sort de poison là dirais où il a envoyé le pire poison Allez, toi, viens là. <laughs> Oh, il a trop le démon. Eh, il a trop le seum. Et là, j'envoie bélier Foudre et c'est finito. Et c'est finito, frérot. Et c'est finito, frérot. Let's go Voilà, ça, c'est un vrai combat, ça. Ça, je t'explique, ça, c'est un vrai combat. Non, le combat d'avant, il pas, il il comptait pas. Il comptait pas. Il comptait pas. Mais le pire, c'est qu'Inox, j'ai l'impression, il me fume souvent quand on fait des combats. Le premier combat qu'on fait, à chaque fois, il me fume. Et après, je le bats. Ok. Euh, ça, frère, si je le joue bien, c'est mon... Ça, ça va être monstrueux. J'ai un combo, déjà, il est monstrueux. Par contre, j'ai choisi trop vite. J'ai pas regardé ce qu'il pouvait prendre. Elle, elle est plutôt forte. Moi, je l'aime bien. Euh, tout à l'heure, la mamie sorcière, j'arrivais pas à la jouer, frérot. Ça, j'aime trop le sort de foudre. Euh, oh là là. Est-ce qu'il reprend le PK, vous croyez Là, j'ai pas de quoi défendre les barbares d'élite ou le PK. Hein. Putain, j'ai encore ça, là Et c'est sûr, il a pris lui. c'est sûr, il a pris lui. ok. Putain, j'ai rien pour défendre son PK, frère. S'il a pris PK, je suis dans la merde. S'il a pris barbare d'élite, c'est défendable, mais c'est la merde quand même. Quoi <laughs> Il a trop le seum. Ma Tesla, elle a fumé son mortier. Il est dégoûté, frère. Oh là là, j'ai même pas fait exprès. Euh, je dois vous dire la vérité. l'artificier qui a activé la tour du roi. Pourtant, je connaissais le move, hein. Mais j'ai pas fait exprès. <laughs> j'ai pas fait exprès. Et du coup, let's go. Ah, fait chier, il a pris le PK, frère. Mhm, d'accord D'accord. on va voir. Mais non, bombardier, faut que tu fumes là Putain, fais chier, quoi. En vrai, j'aurais pas dû Tesla. Ah, fais chier, là, j'ai fait nimp. J'aurais dû bélier. Putain, mais attends, mais je rêve, là. Il va me fumer au mortier, gros. Oh, let's go, le gobelin Sarbacane, il l'a tué. Oh, hey, eh, mec, le gobelin Sarbacane, il est trop fort. Hein. Euh, putain, je sais pas comment je peux faire en vrai. Elle, elle va pas me saouler, frérot. Allez, hop. Ah, le bâtard. J'ai pas pu gratter. mais gros, son mortier, il me rend ouf. Ouais, je pensais pas dire ça un jour, gros. Bah attends, il va me fumer au mortier, gros, j'en reviens pas. Mais hey, c'est trop amélioré Inox, pas possible. que là, il a peut-être été trop gourmand. Attends, quoi que... Oh, le bâtard, j'ai pas vu Mais là, le mortier, il a plus qu'à cycler sa boule de feu, là Allez, l'archer ah, il a trop Il trop ah, ah, J'ai stressé sa mère, les gars J'ai serré les fesses Oh, j'ai serré les fesses Oh, j'ai serré les fesses. Et par contre, frère, en tirage triple, il choisit bien bien ses cartes. Putain, j'ai plus qu'un pour cent. Bon, on tente, les gars. Au pire, si la tablette assez éteinte, il sera content. Euh, en tirage triple, il choisit quand même très bien ses cartes. Hein. Ok, Zapis, il a pas de quoi défendre. Valky, j'aime trop. Euh, machine volante, j'aime trop. Mais après, moi, mon problème, c'est que j'ai souvent les mêmes decks. Et du coup, euh, c'est facile de savoir ce que je joue. Je prends tout le temps les mêmes cartes. T'es mal, gros. J'ai le même deck que tout à l'heure. Non, pas géant. J'ai le même deck que tout à l'heure, Je prends tout le temps les mêmes cartes. Et en plus, je, je l'ai choisi trop vite. Et du coup, je regarde pas ce qu'il peut... Non, mais là, j'ai mal joué. Là, j'ai mal joué. Putain, mais il me rend fou, frérot. 4 games, il a 4 PK, frère. 4 games, il a 4 PK. Il me rend ouf avec son PK de mort. En vrai, ça va. Là, j'ai ce qu'il faut. On va lui mettre un peu la pression. Putain, il a tapé, hein. Il a tapé le Pékin. Allez, filme la voleuse. Voilà. Le Zapi qui, a, qui, fait une défense monstrueuse, les amis. Elle est monstrueuse, la défense du Zapi. Putain, le chien. Donc là, son Pékin il va die. Bon, ça va, il a lancé un Pékin un peu suicidaire. Hop là, nous on va gratter de l'autre côté. Il a pas les archères pour défendre la foreuse. Comment il va la défendre Avec un sorcier, ok. Ben, il va falloir que je fasse comme tout à l'heure. Hein. En vrai, foreuse foudre, c'est un bon combo. Parce que du coup, ça fume son sorcier. En même temps, le foudre, il gratte. Ok, ça, je vais laisser gratter, c'est pas grave. Oh non, la Valkyrie, aurait quand même pu en défendre un. En vrai, on a encore à peu près égalité. Hein. Oh, son pêcheur, frère, il le joue trop bien. Alors là, le pêcheur, rien à dire, il le joue bien. Rien à dire, frère. Putain, mais le pêcheur, il a vraiment une portée illimitée, en fait. Dès qu'il a une cible, il la prend quoi qu'il arrive. Okay. Ok, là, je vais pouvoir Forest foudre. Et ça, ça peut faire mal. Sauf s'il met ses archers, en vrai. Ok, donc là, il a mis ses archers, il va pouvoir défendre. Oh, le chien, sa mère. Ok, là, la foreuse a fait mal. Oh, la foreuse de l'autre côté a fait mal. Il m'a fait mal aussi avec ses sapeurs. Mais gros, d'où il joue sapeur, lui Wesh, il a géchant, Inox. D'où il joue sa peur, le frérot Et là, là je vois pas comment il va défendre. Là il est mort. Attends, il défend bas C'est fini. C'est fini, let's go c'était ma dernière game, les gars. Après, je vais avoir 0%. Bon, il m'a battu une fois. Après, il m'a mis la pression. Hein. En vrai, les gars, je dois avouer, franchement, il s'est amélioré. <laughs> Il a renvoyé un combat direct. Il va être dégoûté. Il va être Non, mais là, là, je vais quitter le jeu. J'annule. il est dégoûté. Là, je sais exactement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, non mais sérieux, machin, non mais vas-y, vas-y, euh, il savait très bien que j'allais l'allumer, si, il savait très bien, il, a, il a eu trop peur, il a trop peur, ah, il est sérieux, c'est vraiment une tapette. <laughs> en train de dire ça là, c'est sûr. Bref, les gars, euh, merci d'avoir suivi ce live, j'espère que vous avez kiffé les frérots, j'espère que vous avez kiffé ce petit live euh, Clash Royale, moi j'ai sûr Euh, Rod, Toujours pro, Inox, désolé frérot, tu peux t'entraîner, tu peux te faire coacher par Walouf, par qui tu veux tu ne me battras pas. Tu me... Enfin, il m'a battu une fois, après je l'ai battu trois fois, donc euh, j'ai encore une fois montré que j'étais meilleur que lui. Mais euh, voilà, voilà, voilà. <laughs> Road Toujours pro, c'est pour bientôt les gars. Bref, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi ce live, vous êtes les boss. Euh, nous on se retrouve demain, je serai pas ici, je liverai pas. Samedi je liverai peut-être et dimanche dans tous les cas nouvelle vidéo. Donc voilà, merci d'avoir suivi, vous êtes les boss, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo, en prochain live. Ciao l'équipe. Moi, moi, Je vous kiffe les gars. Moi, Bisous. Bisous.